CFAM, caring for well-being. Hello မင်္ဂလာပါဒီနေ့စီစဉ်ကတော့ Current Trend Gastroenterology 2020 webinar program ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့စီစဉ်ကို MC အဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဒေါက်တာရင်းလင်းကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့ webinar ကိုတော့ဆရာကြီးပေါမောက္ခဒေါက်တာဦးသိမ်းမြင့်ပေါမောက္ခဌာနမှူးအစာအိမ်နှင့်ဦးလန်းကျောင်းဌာနရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီး Director of WGO မြန်မာ Training Center President of Myanmar GN Liver Society Counselor of APSDE မှဆွေးနွေးပြကြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာတော့အမေးဖြေကဏ္ဍလည်းပါဝင်လာကြောင်း webinar တက်ရောက်နေတဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့သိလိုတာမေးလိုတာနဲ့ဆွေးနွေးလိုတာများကို message box ကနေ webinar အစီအစဉ်ချိန်တွင်ရေးသားပေးဖို့ထားနိုင်ပါတယ်။ webinar ပြီးမှဆရာကြီးမမေကုန်းများကိုပြန်လည်ပြချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ webinar အစီအစဉ်ကိုတော့ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးအစာရင်းနဲ့ဦးလန်းချောင်းဌာနနဲ့မြန်မာ GI Liver Society တို့မှကြီးမှုကြီးပနေဖြစ်ပြီးအစင်းမြင့်အတဲအားဖြင့်ကောက်ွယ်သေး Zlip နဲ့ Pantoprazole 40mg ပါဝင်သောပန်ဆိုတို့မှဂုဏ်ယူစွာပူးပေါင်းပါဝင်ထားပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ဆရာကြီးလည်းအစဉ်စဉ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ Current Trend in Gastroenterology 2020ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေးပြပေးပါရန်ဆရာကြီးပမောက္ခဒေါက်တာဦးသိမြင့်ကိုလေးစားစွာပန်ကြားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောကြားပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ current trend in gastroenterology ဖြစ်ပါတယ်။ current trend in gastroenterology ဒီ subject တိုင်းမှာတော့ current trend တွေကအများအပြောင်းလဲရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတနာကြီးအတော်တွင်းမှာတော့ကျွန်တော် topic ခုနှစ်ခုရှစ်ခုလောက်ကို current trend သိဆရာတို့သိတင်တာလေးတွေနောက်အသိပြောင်းတာလေးတွေကိုပြောသွားဖို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးထားပါတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာနေ့လေခင်းပါလို့ဆရာတို့အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ပထမဆုံးဒီပြောကျင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ဆိုင်လမ်းကြောင်းမှာသုံးတဲ့ PPI နဲ့ cardiac မှာသုံးတဲ့ glucose interaction ကတော်တော်လေးကိုလူပြောများပြီးတော့ debate တွေဖြစ်ကြတယ်အဲ2008 2009လောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်တုန်းကတော့ PPI ရဲ့အယောင်းကြီးကလည်းကျသွားတယ် glucose နဲ့ PPI ပေါင်းသုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင် glucose ရဲ့ action ကကျသွားတယ်ပေါင်းမသုံးကြပါနဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးလည်းအဲ့ဒါ conflict conflict ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘယ်ဟာကိုလိုက်နာမှမသိနှစ်ခုလုံးက cyclochrome B450 မှာ interaction ရှိတဲ့အတွက်တော့ PPI နဲ့ Glucuronic ကို Asia interaction တော်တော်လေးကြောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ data တွေအကုန်လုံးကတော့နည်းနည်းလေး confusing ဖြစ်တယ်။ confusing ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ PPI ကိုလည်း ASA ရှိတာအတွက် GMBL ရှိတာအတွက်သုံးရတယ်ဆိုတော့ PPI နဲ့ Glucuronic ပေါင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုများဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ study တွေလုပ်ကြတာပေါ့ပထမ study တွေကတော့ glucose ပေးနဲ့ပေါင်းပြီးလို့ရှိရင် cardiac events တွေပုံများတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေ2008လောက်မှာထွက်လာတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ guideline တွေအကုန်လုံးကလည်းနည်းနည်းလေး conflicting guideline တွေဖြစ်တယ် USFDA က2009ခုနှစ်မှာ announce လုပ်တာတော့ဒီ non box warning ပေါ့ box မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ warning လောက်ပါပေါ့နော်ဒီ PPI နဲ့ global pay ပေါင်းတော့မယ်ဆိုရင် interaction ရှိတယ်လို့ warning လောက်ခိုင်းတယ် recently ကတော့2012မှာတော့ဒီ American College of Cardiology Foundation ကလည်း announce လုပ်တာတော့ဒီ PPI က Ruby Ruby ရဲ့ action ကို interfere မလုပ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့2012ကစပြီးတော့သူတို့လည်း announce လုပ်တဲ့အခါကျတော့သုံးလို့ရပါတယ်အခုဒီ review စီမှာလည်း2018မှာထွက်တဲ့ cardiology review စီမှာလည်းဒီ cardiovascular accidency PPI ကြောင့်ပုံများတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ထွက်လာပါပြီ။တော့ PPI နဲ့ glucurorea interaction ကပြောပါလာအောင်မရှိပါဘူး။ cardiac patient တွေမှာ PPI ကို glucurorea နဲ့တွဲသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ message အဲ့ first message ကတော့အဲ့ဒီဟာပါပဲ။ အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးရမလားမသုံးရလား confuse ဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကတော့သုံးလို့ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ် NEPPI ကိုသူတို့ restrict တော့မလုပ်တော့ပါဘူးဒုတိယခေါင်းစဉ်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီမဆိုင်ုံနှောင်းကင်ဆာထဲမှာဥမာကြီးကင်ဆာအဖြစ်များတယ်အဖြစ်များတဲ့အခါမှာအသက်50ကျော်လို့ရှိရင်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းတွေ့လာတာငယ်တဲ့လူမှာဥမာကြီးကင်ဆာတွေ့လာတယ်အသက်ကြီးတဲ့လူမှာကင်ဆာဖြစ်တာတော့လူတော်တော်များများသတိထားမိကြတယ်ငယ်တဲ့လူအသက်50အောက်မှာဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်လာတာကိုသိအဝဲ မဖြစ်ကြဘူးဆိုသူများနိုင်ငံမှာတော့စပြီးတော့ early onset colorectal colorectal cancer တွေစပြီးတော့ awareness ရှိလာတယ်အများဖြင့်တော့အသက်50မှာဖြစ်တာအခုကတော့50အောက်ဒီမှာတွေ့လာတယ်တကယ်လို့ဒါဒီနှုံးလိုက်တာတွေ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့2030လောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့တာတွေကိုအစာပေါင်း140လောက်ပိုတွေ့မယ်လို့နောက်10နှစ်အတွင်းမှာပေါ့လေအဲ့လိုတွေ့မယ်လို့မှန်းထားတော့ကျွန်တော်တို့က early onset colorectal cancer တွေ aware လုပ်ဖို့အချိန်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့ အသက်50ကျော်မှဖြစ်တဲ့ကင်ဆာကတော့လူတိုင်းသတိထားမိကြတယ်အသက်50အောက်ကိုလိုလိုတဲ့ကင်ဆာကိုသိပြီးတော့သတိမထားမိကြဘူးဘာဖြစ်လို့အသက်50အောက်မှာကင်ဆာတွေပိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ western diet စားကြတာအဓိကဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ထဲမှာတော့ high intake of red meat ပေါ့နော်နောက် processed meat တွေစားတယ် high fructose fructose သိပ်များတဲ့အရည်တွေတောက်တာပေါ့အချိုရည်တွေတောက်တယ်နောက်ချက်တဲ့မသက်က cooking method က unhealthy ပေါ့ဥပမာစီအများကြီးနဲ့နှစ်ပြီးတော့ကြောတဲ့ဟာမျိုးနောက် stress ကလည်း ideology တစ်ခုနဲ့ပါလာမယ် antibiotic တွေတအားသုံးတာ antibiotic တအားသုံးတာလည်းသူတို့ကြောက်လာကြတယ်နောက် synthetic diet တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ diet တွေသုံးတာကိုလည်းသူတို့ကြောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့စားလူလူကူစားနေကြတဲ့ monosodium glutamate အချိုမှုန့်ကိုလည်းသူတို့ကြောက်တာပေါ့နော်သူတို့ဒီဟာက carcinogen ဖြစ်မယ်လို့သူယူဆကြတယ်။အဲကျွန်တော်တို့မသိသေးတာတခုက titanium dioxide titanium dioxide ကလည်း ကာစီနိုဂျင်လို့သူတို့နောက်ပိုင်းသတ်မှတ်လာကြတယ်နော် physical activity တွေနေတာတွေအဲ့ဒါကိုလည်းသတ်မှတ်ကြတယ်နောက်က sedentary behavior ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမရှိဘူးငြိမ်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာတွေကိုပဲကောင်းထဲမှာရောက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် other factors gut microbiota ပေါ့နော် gut microbiota တွေကပြောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ဥမာကြီးကင်ဆာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာထူးခြားတာတစ်ခုကတော့အဲ monosodium glutamate ကတော့ ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများမစားကြဘူးတချို့တွေစားတဲ့လူစားကြတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမစားကြဘူးသူတို့ကတော့ကင်ဆာကြောက်တဲ့အတွက်မစားကြဘူးကျွန်တော်တို့သတိမထားမိကြတကူတိုက်တီနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပေါ့နော်သူကဘာမှပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်တုပ်ဆေးတွေနောက်ပလတ်စတစ်တွေစက်ကူတွေနောက်ဆေးဝါးတွေမှာပါတယ် cosmetic တွေမှာပါတယ်အစားအသောက်တွေမှာပါတယ်နောက်ဗမာတွေသုံးသေးဆိုရင် cement မှာလည်းသုံးတယ်နောက်ကြွေပြားတွေမှာလည်းဒီတိုက်တီနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုသုံးတာပေါ့နော် နောက်ပိုင်းကျတော့ titanium dioxide အသုံးများတဲ့အခါကျတော့သူက head hazard အနေနဲ့ FDA ကစပြီးတော့အနောက်ဆုတ်လာတာပေါ့နော်လူတွေသတိထားမိအောင်လို့အများဖြင့်တော့ဒီ cosmetic တွေမှာပါတယ်နှကန်းတွေမှာပါတယ် make up တွေမှာပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့က cosmetic ဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် titanium dioxide ပါမပါကြည့်တယ်ပါလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ particle ဘယ်လောက်ရှိလဲ percentage ဘယ်လောက်ရှိလဲကြည့်တယ်အဲတချို့ကတော့ nano technology နဲ့ထုတ်တဲ့ cosmetic တွေပဲအသုံးရတယ်မသေးကြဘူးဆိုရင်တို့ကအကြံပေးတာတော့ titanium dioxide ပါတဲ့ content ကိုကုမ္ပဏီကိုလှမ်းမေးပါ email ပို့ပါတေချာမှပဲအဲ့ဒီ cosmetic ကိုသုံးပါလို့ပြောပါတော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့တုတ်ဆေးတွေမှာ titanium dioxide တွေပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုစပြီးတော့သူတို့ ban လုပ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်အများကြီးသုံးနေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ titanium dioxide ပါလို့ရှိရင်စားဖိစားပြောင်းလာတယ်တင်းလာတယ်ဝင်းလာတယ်ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီအရာကိုကြိုက်တဲ့အတွက်တုတ်ဆေးတွေမျိုးမျိုးမှထည့်တာပေါ့နော် titanium dioxide နောက်ပိုင်းကျတော့ head hazard ဖြစ်လာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့ area တစ်ခုပေါ့နော် တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကတော့ compound ဖြစ်တာ dyspepsia ပေါ့ dyspepsia လူတိုင်းကြုံဘူးတယ် dyspepsia နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ2018မှာ publish လုပ်ထားတဲ့ American Journal တော့ Gastroenterology guideline တော့ dyspepsia လေးကကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးတည့်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ causes of dyspepsia ကိုပြောပါဆိုရင်တော့အကုန်လုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ common cause က functional dyspepsia ရှိမယ် ASA ရှိမယ် reflux ရှိမယ်နောက်ဆေးတွေရဲ့ side effect ကြောင့်မလို့ dyspepsia ရှိတာဖြစ်မယ် other uncommon causes တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာ functional dysphasia နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် highlight လုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောပြပါမယ်။ functional dysphasia လို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်သူမှာ organic cause မရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါတဲ့ first line management ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် H pylori positive ဖြစ်ရင် H pylori ကိုအရင်ကုလိုက်ပါဘူး။အဲ့ဒါ functional dysphasia ရဲ့ first line ထဲမှာ H pylori eradication ပါလာပါတယ်။နောက်က acid suppression drugs ကိုပေးပါတဲ့။ဆိုတော့ဘာကို recommend လို့ဆို PPI ကိုပေးပါလို့ပြောတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ prokinetic agent တွေပြီးပါလို့ပြောတယ် prokinetic agent တွေမှာဘာပါလဲဆိုတော့ maxalon တို့ doperidone တို့ mosabrite တို့ etobrite တို့အဲ့ဒီဟာတွေသုံးဖို့အဓိက၃မျိုးပေါ့ H pylori eradicate လုပ်တာရယ် acid suppression PPI ပေးတာ PPI နဲ့ other H2 blocker တို့ဘာလို့ရှင်းကြည့်တဲ့ခါကျတော့ PPI ကပိုကောင်းတယ်တော့ first line အနေနဲ့ PPI ကိုသုံးပါလို့ပြောတယ်တချို့က prokinetic တွေတွေ့သုံးဖို့ပြောပါတယ်ဒါသူရဲ့ guideline ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါသူတို့မှာ endoscopy လုပ်ဖို့ပေါ့ဘယ်လိုအချိန်ကျတော့ endoscopy လုပ်မလဲဆိုတော့60ကျော်တဲ့ခါကျရင် dyspepsia နဲ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် endoscopy လုပ်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့လိုကြီးညာလိုက်တဲ့ခါကျတော့အသက်60လို့မှစပြီးတော့ endoscopy လုပ်ပါဆိုတဲ့ခါကျ Asian country နဲ့သူနည်းနည်းလေးကွာတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရှင်မှာတော့ပြန်ပြီးမေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူတို့တိုင်းပြည်မှာကအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက health insurance က cover လုပ်ရတဲ့ခါကျတော့လူတိုင်းကိုသူတို့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုလိုနိုဆိုရင်သူတို့အသက်50ကျော်ဆိုရင်လုပ်တယ်အပါဆိုရင်အသက်60မှာလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့တိုင်းပြည်မှာပဲ တချို့လူတွေဆိုရင်သူတို့အသက်50လောက်ဆိုလောက်ပါတယ်အဲ့တော့ယူရိုပ်တို့အမေရိကတို့မှာအသက်60မှကြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အေရှားတွေမှာရောဘယ်အသက်မှာကြီးကြလဲပေါ့နော်အေရှားတွေမှာဘယ်အသက်မှာကြီးကြလဲဆိုအေရှား consensus guideline 2019ကထွက်တာကိုကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အသက်50အထက်မှာ CE stomach ကအရန်အဖြစ်များတယ် worldwide gastric cancer က East Asia ရယ် South and East Europe ရယ် Central and South America အဲ့လိုတွေမှာဖြစ်များတယ်အသက်50 ဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် sea stomach ကအရန်အဖြစ်များတယ်အဲ့တော့ sea stomach ကိုစောစောရှာပြီးတော့ကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ study လုပ်ထားတာတော့လူပေါင်း3400မှာ study လုပ်ထားတာပေါ့နော်စောစောရှာပြီးကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင် sea stomach ရဲ့ case gastric cancer mortality ကို40%ချပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့စောစောရှာပြီးတော့ sea stomach ကိုရှာပြီးကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ ASG ပေါ့နော် American Society of Gastroenterology Endoscopy guideline မှာလည်း2015ထုတ်တဲ့ထဲမှာလည်းသူတို့တွေရှိမှာတော့ကင်ဆာအဖြစ်များတာကဒီ African American တွေဖြစ်တာများတယ်။နောက် Asian ကလာတွေဖြစ်တာများတယ်။အဲ့တော့14.9နဲ့50.3%လောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ risk များတဲ့ patient တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ endoscopy ကိုစောစောလုပ်သင့်တယ်လို့သူတို့လည်းအကြံပြုတယ်။အဲ့တော့ Asia တစ်ဝိုက်မှာရှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကိုရီးယားတွေကအသက်40လောက်ဆိုရင်စပြီးတော့သူတို့ upper gen လောက်ပါလို့ပြောတယ် ဂျပန်လူမျိုးတွေကအသက်50မှာစပြီးတော့ upper endoscopy လုပ်ပါလို့ပြောတယ် British society ကလည်းအသက်50ဆိုရင် စပြီးတော့လုပ်ပါလို့ပြောတယ် US ကတော့အသက်60မှာလုပ်ပါလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ US မှာချွင်းချက်အနေနဲ့အဲ immigrant တွေပေါ့နော် East Asian ကလာတယ် Russia ဘက်ကလာတယ် South America ဘက်ကလာတယ်နောက်တစ်ခါအမျိုးထဲမှာ family history of gastric cancer ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်10နှစ်စောပြီးတော့ upper GI scope ကိုကြည့်ပါလို့သူတို့လည်း recommend လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ ပြန်ပြီးတော့ခြုံလိုက်လို့ရှိရင်တော့ Europe USA မှာတော့အသက်60ကျော်မှ upper GN ကြီးတယ် Asian country အကုန်လုံးကတော့90ကိုစကြည့်ပြီးဟိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့ဘယ်အသက်ကိုကြည့်ပါလို့သတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အများ Asian တွေလောက်ထားတဲ့ guideline တိုင်းပဲအသက်90ဆိုရင်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့နောက်အကြံပေးပါတယ်အနည်းဆက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ နီးတဲ့ Thailand Thailand မှာ dyspepsia guideline 2018ကထုတ်တယ်သူတို့လည်းအသက်90ဆိုရင်စပြီးတော့ကြည့်မယ်လို့သူတို့ရှိမှာလည်း agreement ရထားပါနော်ကျွန်တော်တို့လည်းအိန္ဒိနာချင်းနိုင်ငံရဲ့ဟာတွေလို့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအသက်50လူနာယောဂနဲ့လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပကြည့်ဖို့အတွက်အကြံပေးပါတယ်အဲ့တော့ United States မှာလည်းအသက်50အောက်မှာ screen လုပ်မယ်ဆိုရင် Asian တွေအတွက်ကောင်းတယ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ screening လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုနှစ်နှစ်တစ်ခါလုပ်မဲ့အခါစားစားလို့ရှိရင်သူတို့က patient ကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူက early gastric neoplasia ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေ intestinal metaplasia ရှိတဲ့ဟာတို့ atrophic gastritis ဖြစ်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါမျိုးလူမျိုးကို teacher follow up လုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လူတိုင်းကိုခေါ်ပြီးတော့နှစ်နှစ်တကာကြည့်မယ်စာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ pathological changes ရှိတဲ့လူတွေကို6တက်တကာတစ်နှစ်တကာကြည့်တာကပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိပါတယ်လို့ပြောအကြံပေးထားတာနော်အသက်6နောက်တစ်ခုကအဲ symptom ရှိရင် scope လုပ်ပါ symptom မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း H pylori ကိုရှာပါ H value တွေရှာပြီး H value တွေကို treat လုပ်ပါအဲ့တော့ H value တွေ treat လုပ်တာရယ် acid ကို separation လုပ်ဖို့အတွက် PPI ပေးတာရယ်နောက် prokinetic ပေးတာကိုသူတို့ recommend လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေမှာမတက်တာဘူးဆိုရင်ဘာပေးလို့ရလဲဆိုရင် patient ကိုနည်းနည်းလေးသူ့ရဲ့ gut brain axis ကိုနည်းနည်းလေးညင်သွားတော့ antidepressant တွေပေးဖို့အတွက်သူ recommend လုပ်ပါတယ် recommend လုပ်တဲ့ antidepressant တော့ tricyclic antidepressant ကို recommend လုပ်ပါတယ် compare လုပ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ tricyclic NDT present နဲ့ SSRI နေရှင်ကြည့်တဲ့ခါကျ SSRI ဟာဒီ functional GI disorder တွေမှာတိတ်ပြီးတော့ role မရှိပါဘူး tricyclic NDT present တာပဲကောင်းပါဒါမှမဟုတ်တချို့လူနာတွေမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့က tripta 10 mg HSR ပေးတာအမှန်တော့8ဖို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးဒီ functional dyspepsia သက်သာဖို့ IBS သက်သာဖို့တက်ပေးတာနှစ်ခုရှင်ကြည့်တော့ tricyclic က SSRI နဲ့ပိုကောင်းတဲ့အတွက် tricyclic ကိုသုံးပါလို့ကျွန်တော် recommend လုပ်ပါတယ် နောက် H battery ရှိလို့ရှိရင်တခါတည်းကုလိုက်ပါ H battery မရှိရင် PPI ပေး prokinetic ပေးအဲ့ဒါမှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင် tricyclic တွေပေး recommend လုပ်ပါတယ်နော် mortality test တွေကတော့ functional dyspepsia တွေမှာမတုံးမတုံးမတက်လာပါဘူးအခုပေါ်နေတဲ့ manometry တို့ esophageal pH တိုင်းတာတို့ကတော့ functional dyspepsia မှာတိတ်ပြီးတော့အကျိုးမရှိလာပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ စိတ်ပူတာကတော့ကျွန်တော်တို့က PPI တောက်ပါ dysplasia PPI တောက်ပါဆို long term PPI တောက်တာတွေကျွန်တော်တို့စိတ်ပူတာပေါ့နော် USFDA guideline ကလည်း6လတစ်နှစ်ကအများဆုံးပါပဲ6လတစ်နှစ်ကျော်လို့ရှိရင် PPI တွေတတ်နိုင်သလောက်မတောက်ပါနဲ့လို့ recommend လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့ patient တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ရခိုင်နေတော့မရက်ဘူးဆက်တောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်2နှစ်3နှစ်9နှစ်10နှစ်ပေါ့နော်တောက်နေတယ် PPI ကြာကြာတောက်ရင်တော့ PPI side effect တွေကလိုက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အများအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ maximum 6လလောက်ပဲတောက်ခိုင်းပါတယ် တိတ်လို့တဲ့ဆိုရင်တစ်နှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တော့ရက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပါတယ်ပေးခြင်းတဲ့ message က PPI တွေကို PPI ကောင်းတယ်ကောင်းပြီမဲ့အကြာကြီးမတိုက်ပါနဲ့6လတစ်နှစ်အများဆုံးပါပဲပြီးလို့ရှိရင်ရက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနာတွေကြံပေးရပါအဲ့တော့ PPI နဲ့ပတ်သက်လို့အဲသုံးနာတွေကအများကြီးပဲပေါ့နော် GERD တို့ hard band တို့ HBR တို့တို့ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်အများဖြင့်တချို့ကလည်း OD ပေးတယ်တချို့ကလည်း BD ပေးကြ PPI ကို usually က PPI ထုတ်ထားတာက once a day daily အတွက်ပဲထုတ်ထားတာပါ။တရားကိုပဲတောက်တောက် SOB browser, Lenso browser, Umi browser, Pento browser, Ravi browser အကုန်လုံးကတစ်နေ့ကိုတစ်ချိန်ပဲတောက်အောင်ပါ except H value eradication လုပ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ H value eradication လုပ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က BD ပေးပါတယ်။အဲ့ဒါကိုတချို့ကရောပြီးတော့ PPI နဲ့အကုန်လုံးမနေ့ညမနေ့ညပေးနေကြတာပေါ့နော်။တကယ်တကယ်ကတစ်နေ့တစ်ချိန်တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်ပါတယ်။နောက်ဘယ်လောက်ကြာကြာပေးမှလဲပေါ့နော်။ အဲ့တော့ RGRD ဆိုကျွန်တော်တို့၄ပတ်၈ပတ်လို့လို့ရှိရင်၁၂ပတ်လောက်ပြီးတယ်။ ASA healing ဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့၈ပတ်လောက်ပြီးတယ်။ UD နဲ့ ASA ဆိုတဲ့၄ပတ်၆ပတ်လောက်ပြီးတယ်။အကြာကြီးပြီးဖို့အတွက်ဘယ်သူမှ recommend မလုပ်ဘူး။အဲ့တော့ functional dyspepsia patient တွေကတော့2လလဲတောက်တယ်3လလဲတောက်တယ်6လလဲတောက်တယ်6လကျော်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးကိုရက်စီခြင်းပါပဲ။ patient ကမတက်တာတော့ဘူး။တက်တာရင်တော့လည်းတမျိုးပေါ့နော်။တက်တာရင်လည်းဒီပြည့်ဆေးနဲ့အစားထိုးခြင်းတယ်။အမို့ functional dyspepsia တွေကတစ်နှစ်ကျော်ပြီကျွန်တော် PPI ကိုရက်သိတယ် နောက် PPI ရဲ့ site ဘက်ကလည်းအများကြီးတွေ့လာတယ်ပေါ့နော် allergic တွေဖြစ်နိုင်တယ် collagenous colitis တွေဖြစ်နိုင်တယ် intestinal nephritis တွေဖြစ်နိုင်တယ် drug interaction ရတာတို့ dementia ရတာတို့နောက်တစ်ခါ intestine ထဲမှာ infection တွေများတာတို့ ischemic heart disease ဖြစ်တာတို့အာသာဆလည်း small bowel bacteria overgrowth တို့အများကြီးပဲသူ့ရဲ့ side effect တွေရေးထားတာ B12 ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုး30လောက်ရှိတယ်တချို့ဆိုရင် PPI ကိုကြောက်တဲ့အတွက်မတောက်ကြဘူးပေါ့နော် PPI ရဲ့ side effect တွေလည်းဒါအများတယ်ပေါ့ တကယ်ရော PPN ကစိတ်ချရလားပေါ့ပြန်ပြီး study လုပ်ကြည့်ခါကျတော့ဒီဟာက hail analysis ဆိုခေါ်တာပေါ့နော်စိတ်တစ်ခုက side effect များတယ်ဆိုရင်တကယ်ရော side effect များတာလားပေါ့နော်ဘာဒီနဲ့ရှင်ကြည့်ရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ strength ကိုစင်ကြည့်မယ်ဒီ paper ရဲ့ consistency နောက် specificity နောက် temporary effect ပဲလား biological data တွေကြည့်မယ် coherence ရှိမယ် နောက်တစ်ခါ analogy ဆိုတာတွေနဲ့အကုန်လုံးကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့၈ခုနဲ့ချိန်ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ PPI ရဲ့ side effect ကခုနက10သလောက်ကြီးမများဘူးရှိတော့ရှိတယ်အဓိကဗမာပဲများလဲဆို GI infection မှာပဲများတယ်ကျန်တဲ့ဒီတွဲနေတာတို့ dementia ဖြစ်တာတို့ kidney ပြတ်တာတို့ bone fracture ရတာတို့ကဘာမှသိပြီးတော့ဟို evidence တွေသိမရှိလာဘူး GI tract မှာတော့ infection တွေပိုများတာတွေ့ရတယ် PPI တောက်လို့ရှိရင်တချို့လူနာတွေ wind shore တယ် microbiota တွေပြောင်းတယ် cirrhosis of ဖြစ်တဲ့ patient တွေမှာ spontaneous biliary peritonitis ပိုများလာတာတွေ့ရအဲ့တော့ PPI side effect ထဲမှာတကယ်တကယ်ထိထိရောက်ရောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာတော့ GI infection တစ်ခုပါပဲကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ထင်သလောက်မဟုတ်ဘူး evidence တွေသိမရှိလာဘူးအဲ့တော့ PPI ကစိတ်ချလက်ချသုံးလို့ရပါတယ် another topic တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်သွားခြင်းလဲဆို acute pancreatitis ပေါ့နော် acute pancreatitis ဆို manage လုပ်တဲ့နေရာမှာ changes တွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီအဓိကဘယ်ဟာ changes ဖြစ်သွားလဲဆိုရင် management မှာ fluid resuscitation ဆိုတာက main things ဖြစ်လာတယ်။နောက်တစ်ခုခုဘိုင်းနာတယ်ဆိုရင် antibiotic တွေထိုးကြတယ်။ acute pancreatitis ဆိုတာ antibiotic ပေးတာဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူး။နောက် nutrition ကိုစောစောပေးပါတယ်။နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင် necrosis ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တည်တည်ရှာရှာကုဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ ERCP pancreatitis ဆိုတာလည်းဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေလုပ်ကြလဲဆိုရင် gallstone ရှိလို့ရှိရင် gallstone pancreatitis patient တွေကိုတတ်နိုင်ရင် gallstone ကိုစောစောထုတ်ထားပါအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာ pancreatitis မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะ တော့ pancreatitis ဆိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ pancreatitis ဖြစ်တယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်80%လောက်ကဒီ swollen ဖြစ်တာတို့ interstitial pancreatitis ရတယ်အဲ့တော့ခဏနေကြတော့သူကပျောက်သွားတာပေါ့20%လောက်ကတော့ဒီဘက်က necrotizing pancreatitis ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအုပ်စုကတော့မကောင်းကြာလို့ရှိရင် complication ဝင်မယ် necrosis ရအဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာပြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်စစချင်း admission မှာစပြီးတော့ pancreatitis ရတယ် အဘကပုံလေးမှာမြားနဲ့ပြထားတယ်48နာရီနဲ့82နာရီပေါ့နှစ်ရက်ကနေ3ရက်အတွင်းမှာသူကစပြီးတော့ပြောင်းတာပေါ့နော် interstitial pulmonary ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ် hemorrhagic ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့ကလူနာကိုကုနိုင်လို့ရှိရင်လူနာကတက်တာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်3ရက်2ရက်ကျော်သွားမှကုလို့ရှိရင်လူနာရဲ့အောက်ကန်းကဘာမှမထူတော့ဘူးအဲ့တော့ acute pancreatitis ကဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်24နာရီအတွင်းမှာသူ့ကိုမြန်မြန်ကုပါပေါ့ဒီပုံရဆိုလို့ရှိရင်တော့ treatment ကဘာပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဒီဘက်မှာ 24နာရီအတွင်းမှာ admission ရောက်တာနဲ့အပြာလေးနဲ့ပြထားတဲ့ aggressive fluid resuscitation fluid ကိုအများကြီးပေးပါ24နာရီအတွင်းမှာအများကြီးပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူနာကိုကယ်နိုင်မယ် mortality လည်းကျသွားအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သိမကယ်နိုင်တော့ဘူးနှစ်ရက်သုံးရက်ကျော်သွားပြီလို့ရှိရင်လူနာကိုစပြီးတော့အစာစားခိုင်းမယ် antibiotic ကဘယ်အချိန်လောက်မှလိုမလဲဆိုနှစ်ပတ်ကျော်လောက်မှစလို့ antibiotic က infection ဝင်နေဆိုမှပြီးဆက်စချင်းမှာ antibiotic ကိုမပေးပါနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ necrosis ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် minimally invasive procedure နဲ့လုပ်ပါ surgery ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ် endoscopic method ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဒီပုံရပေးခြင်းနဲ့ message က24နာရီအတွင်းမှာ patient ကို aggressive fluid resuscitation လုပ်ပေးတာက main stage of treatment of acute pancreatitis ပါ channel C တွေအကုန်လုံးက pancreatitis ဆိုဘယ် C မှာအခုကောင်းအောင်မလုပ်ပေးနိုင်သေးပါဘူးအဲ့တော့ American College of Gastroenterology က2018မှာ pancreatitis management guideline အကြီးကြီးလုပ်ပါတယ်။ နံပါတ်1ကသူလည်းဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် fluid ကို management စပေးပါပေါ့နော်အရင်တော့ fluid ထဲမှာတချို့က ringer ကပိုကောင်းတယ် normal saline ကတိတ်မကောင်းလို့ပြောတယ်အခုနောက်ပိုင်း study တွေရတော့ ringer လည်းပေးလို့ရတယ် normal saline လည်းပေးလို့ရတယ်ချက်ပဲဆရာတို့သတိထားမှာအဲ့မှာ DS to D2 လူတို့မသုံးပါဘူး pancreatitis ဘာလို့လဲ pancreas ထိတဲ့အတွက် glucose metabolism ကပြောင်းနိုင်တယ်အဲ့လို case မှာ DS to D2 လူသုံးတာမကောင်းဆရာတို့ရှိမှရှိတဲ့ fluid ထဲက ringer တော့ NS ကြိုက်တဲ့ဟာကို aggressive ပေးလို့ရပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်2ကဘာပြောလဲဆိုသူတို့လည်း use of prophylactic antibiotic ဟို against လုပ်ပါတယ် prophylactic တွေမသုံးမသုံးပါနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါမလိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလူတွေမှာ urgent ERCP မလုပ်ပါနဲ့တကယ်လို့ patient က CBD stone ကျင်းသေးတယ် stone ကြောင့် cholangitis ဖြစ်တာကျင်းသေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ urgent ERCP လုပ်ပါတယ်ကျန်တာကတော့ဒီလိုလူတွေကို urgent ERCP မလုပ်ပါဘူးနောက်24နာရီအတွင်းမှာဖြစ်နိုင်လူနာကိုစားစေခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့က ပိန်းနေရတယ်ဆိုရင် nothing မိုင်မောက်ထားပြီးတော့မကြွေးတာများတာပေါ့နော်လူနာစားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ကြွေးပါလို့ recommend လုပ်ပါတယ်များများကြွေးလို့ရှိရင်ဟိုပါဇက်ကစကြွေးလို့ရှိရင်လူနာ recovery ပိုရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဆိုရင် enteral feeding က parenteral တဲ့ပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်နောက် necrotizing pancreatic ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာလူနာမစားနိုင်ဘူးဆိုနေဆိုကက်စရစ်ကျုပ် or နေဆိုဂျက်ဂျူနဲ့ကျုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ဖို့အကြံပေးပါတယ်။နောက် gallstone ရှိတယ် pancreatic ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီ American Gastroenterology Association ကလည်း suggest လုပ်တာလူနာကိုစိတ်ဝင်မစင်းခင်မှာ gallstone ကိုခွဲလိုက်ပါခွဲလိုက်ခြင်းအပြင်လူနာက second attack မရတော့ဘူးများဖြင့်လူနာတွေကဆင်းပြီးသားလို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ပြန်မလာတော့ဘူးเนาะ second attack ရရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ gallstone ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် pancreatic patient တွေမစင်းခင်မှာ gallstone ကိုထုတ်ပလိုက်ပါလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီဟာလည်းကျွန်တော်တို့မှတ်ဖို့တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ alcohol patient တွေပေါ့ alcohol ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ pancreatitis ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူနာကို alcohol ရက်ရက်ဖြစ်အောင်ရက်ဖို့ လူနာကိုပြောရမယ်နှုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏနေကြရင်ပင်ခရိုတိုက်တစ်ဆာပူဆိုးလာမှာအဲ့တော့ချင်းရက်ဆဲမှာတော့ fluid ကိုများများပေးပါ antibiotic ပေးတာမကောင်းဘူး ERCP လို့လို့ရှိရင်လောက်ပါ gallstone ရှိလို့ရှိရင်ထုတ်ပလိုက်ပါ pancreatitis ရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကျရင်ပြန်ဖြစ်မယ် alcohol ရပ်ဖို့လိုတယ် necrotizing ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ minimally invasive endoscopically or surgically လုပ်ရင်လူနာကတက်တာပါနောက် severity ကို assess လုပ်ပြီးတော့အများကြီး score တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူနာကို assess လုပ်တာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့တိတ်ဆိုးလို့ရှိရင်သူ ICU ပို့ရမယ် Branson School ရှိတယ် Glasgow School ရှိတယ် Bicep School ပေါ့အများကြီးပဲရှိတာပေါ့နော်အဓိကကတော့လူနာရဲ့ pass rate ကမြန်တယ် pressure ကျတယ် respiratory rate မြန်တယ် sodium နည်းတယ်များတယ်ဒါမှမဟုတ် potassium နည်းတယ် potassium ကျတယ် PaO2 ကျတယ် pH တွေကျတယ် glucose ကအများများတယ် calcium တွေအများများတယ် patient ကစီးမထွက်ဘူး restless ဖြစ်တယ်ကိုမာဖြစ်ရင်ဒါတွေကမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာတစ်ချက်ဗာလေးသတိထားစေချင်တယ်ဆိုရင်စေတံအမိုင်းလေးစဒီ score တွေမှာဘယ်လိုမှမပါပါဘူး တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကမှားနေတာ serum amylase များရင်တော့ pancreatic ကစိုးတယ်နည်းရင်မစိုးဘူးတော့အောင်ပြီ serum amylase ဆိုတာ diagnosis အတွက်ပဲအသုံးတည့်တယ် prognosis value လုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားသိချင်ပါတယ်အများအပြားတော့ serum amylase ဆိုကြည့်ပြီးတော့ကောင်းတယ်စိုးတယ်အစားဒီဘက်က CBRD assessment လုပ်တဲ့ score တွေ criteria တွေနဲ့အခု pancreatitis ကို manage လုပ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခါဘယ်ဆေးတွေကမကောင်းအကျိုးမရှိဘူးလဲဆိုရင် steroid ပေးတာလဲ pancreatitis တဲ့ဘာမှထိရောက်တဲ့ evidence မရှိဘူးကောင်းလာတယ် orthotype ပေးတာလဲဘာမှ အထူး PPI issue blocker ပေးတာ nitric oxide ပေးတာ protease inhibitor တွေပေးတာတွေမကောင်း pentoxifine လေးကတော့အခုနည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်နေတယ်တချို့ paper တွေမှာကောင်းတယ်လို့ထွက်တယ် ICU တွေမှာ admission တင်ရတဲ့နှုန်းကနည်းလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမှာစမ်းသုံးနေတဲ့ series တော်တော်များများ pancreatitis မှာဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူး except pentoxifilin ပေါ့နော် another topic ကတော့ irritable bowel syndrome ကိုအဖြစ် ဖြစ်များတဲ့ယောဂတစ်ခုပေါ့ irritable bowel syndrome ကတော့ကျွန်တော်တို့ day to day practice မှာ အများကြီးတွေ့ရတယ်လူနာပိုင်းနာတယ်ဝင်းသွားတယ်ဝင်းချုပ်တယ်သွားလိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်တယ်ဗိုက်တယ်လီထတယ်အမျိုးစုံပဲပြောတာပေါ့နော်ပါလိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တောင်နောက်သေးတယ်ပါချုပ်တွေကကျွန်တော်တို့လူနာတွေပဲပေါ့နော်ပါလဲပါချုပ်လဲချုပ်တယ် IBS ကတော်တော်လေးအဖြစ်များတယ် functional ခုန functional dysphasia ရဲ့ဓမ္မ IBS တွေကတော်တော်များတယ်အဲ့တော့ဗမာလူခေါ်တာမရှိတော့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တော့ဗမာမှုပြတာဥလန်းချောင်းလှုပ်ရှားမှုမမှန်တဲ့ယောဂါလို့ဗမာမှုပြပြီးတော့လူနာတွေကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတာပေါ့နော် တော့ IBS ကိုကုတဲ့ဟာတွေကအများကြီးပါပဲဟိုရှင်းရှင်းနဲ့လွယ်လွယ်ကူကတော့ Davidson textbook ထဲမှာရေးထားတဲ့ပုံလေးကရှင်းရှင်းနဲ့လွယ်လွယ်ကူပဲဆက်စားချင်းလူနာလာရင်လူနာကို IBS ဆို diagnosis ရပြီဆိုရင် reassurance လို့ပေါ့နော် reassurance ဆိုတာဒါဥမာကြီးကင်ဆာမဟုတ်ဘူးဥမာကြီး TB မဟုတ်ဘူးခွဲရမယ်ယောဂမျိုးမဟုတ်ဘူးအဖြစ်များတယ် reassurance လို့တေချာဆန်းဆန်းပြီးရင် तू ကဘလို့တိုက်ထဲမှာပါလဲပေါ့နော် diarrhea predominant ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် diarrhea အတွက်တော့ခုန format food ကိုရှောင်ပါလို့ပြောတယ် format food ကကျွန်တော်ပြီးတော့ပြောပြပါ ပြီးတော့တချို့သိဆိုးရဆိုရင် anti-diarrhea agent loperamide တို့လိုပေးရရတယ်အဲ့ဒါမှ response လုပ်ရင်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်တောက်ဆုံးမှာ amitriptyline ပေါ့နော် triptyl က functional dysphasia လည်းကောင်းတယ် IBS လည်းကောင်းတယ်တကယ်လို့ patient က constipation နဲ့အဓိကလာတယ်ဆိုရင်တော့သူ fiber တွေများများစားခိုင်းရ fiber များများစားစားပြီးတော့တချို့လူနာတွေကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ရှိမှာတော့ lenacrotide တော့ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခါ pain များတဲ့အုပ်စုပေါ့ pain များတဲ့ဟာဆိုရင်သူက format food ကလည်းကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်သူ gluten တွေဗာတဲ့အရာတွေမစားခိုင်းဘူး နောက် pain အတွက်ကတော့ antispasmodic တွေသူတို့အကြိုက်များတာတော့လူနာတွေတဲကောင်းတာ mevalberine အုပ်စုကောင်းတယ်နောက် peppermint wine ပါတဲ့ဟာကောင်းတယ်ပူစီနန်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ hyoscine အုပ်စုတွေလည်းကောင်းတယ် probiotic ပြီးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ rifaximin ဆိုတဲ့ဆေးရလည်း pain အတွက်ပြီးလို့ရတယ်နောက်မသက်တာဆို amitriptyline ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှမသက်တာ others ပေါ့နော်ဒီဇာတ်လေးကတော့ဒီ IBS ကုဖို့အတွက်ကတော့အလွယ်ဆုံးပဲသူသုံးခုခွဲလိုက်တယ် constipation လား diarrhea လား pain လားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးတော့ treatment ပေးတယ်အဲ့ treatment ပေးတဲ့ထက်မှာတချို့ကလည်းတက်တာတယ်တချို့ကလည်းမတက်တာဘူးအဲ့တော့ IBS ဖြစ်တဲ့လူတွေကတော့သူ့ရဲ့ personality ကိုလည်းမူတည်တယ်ကုရတာကလည်းနီးမျိုးစုံနဲ့သူ့ကိုတက်တောင်လုပ်တာပေါ့နော်ဘယ်ဟာကလုံးဝကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရသေး format true လည်းတချို့ respond လုပ်တယ်တချို့က C ကို respond လုပ်တယ် format true ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအတူခေါ်လိုက်တာပေါ့နော် F O G M E B ဘာလို့ဒီညွှန်းလဲဆိုတော့ fermentable oligo di monosaccharide and polyol ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါတဲ့ content တွေများများစားလို့ရှိရင် gas တွေပူထားတယ်လေထားတယ်ဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ high format food နဲ့ low format food ကိုခွဲလိုက်တာပေါ့ high format food ကအသီးအနှံတွေမှာဘယ်ဟာပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့အစားများတဲ့အသုံးများတဲ့ onion တို့ garlic တို့ကြက်သွန်မိတ်တို့အများကြီးပါတယ်အကုန်လုံးကမှတ်ဖို့မလွယ်တော့ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်အကျမ်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ fruit ထဲမှာဘယ်ဟာတွေပါလဲဆို watermelon တို့ mango တို့မှာအများအများကြီးပါတယ်နောက်က no နဲ့ no တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာလည်းအများကြီးပါတယ်ဒါမှမဟုတ် IBS ဖြစ်တဲ့ patient တွေကျွန်တော်တို့က no ကိုရှောင်ခိုင်းတယ်နောက် protein ထဲမှာတော့ပဲနဲ့လုပ်တဲ့ဟာတွေက legume တွေအကုန်လုံးကအစံမာတဲ့ပဲတွေအကုန်လုံးကဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ process or marinated meats အဲ့ထဲမှာ format food တွေအများကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခါဂျုံလည်းပါတယ်ဘာလီလည်းပါတယ် sugar အများကြီးပါတဲ့ဟာပြားရည်တွေမှာလည်းအများကြီးပါတော့ဗောနော်နောက် nuts တွေထဲမှာ အများကြီးလည်းပါတယ်နော် cashew nuts တွေမှာလည်းပါတယ် pistachio ဆိုကျွန်တော်တို့ရင်ခွဲသီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ high format food တွေရှောင်ပြီးတော့ low format food ကိုစားလို့ရှိရင်တော့လူနာကပိုက်တင်းတာတက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးစားများတဲ့နွားနုဆိုတာလည်းပါတယ်ပဲဆိုတာလည်းပါတယ်ဂျုံလည်းပါသေးတယ်နော်ကြက်သွန်အဖြူနီလည်းပါတယ်ပြားရည်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကရှောင်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ IBS patient တွေတက်တာဒီဘက်မှာတော့သူတို့စားလို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆန်နဲ့လုပ်တာတွေရှိတယ်ရိုးအသားတွေရှိမယ်နောက် mix ဆိုရင် almond ကထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေနောက် တင်ကျင်ပေါ့ပြောင်းသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေကသူတို့စားလို့ရတာပေါ့နော်တချို့ကတော့ diarrhea ကိုအများကြီးရတာပေါ့နော်အရင်ဝင်သွားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်တချို့ကလည်းစားပြီးကြတယ်မင်းတို့ဆိုအိမ်သာနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်သွားတယ်ရုံးမဆိုလည်းအဲ့လိုပဲစားပြီးဝင်သွားခြင်းတချို့ကြတော့လည်းဝင်တအားချုပ်တယ်နှစ်ရက်သုံးမှတစ်ခါပဲဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့ bike tin တာနဲ့ bike gear တာနဲ့လာတယ်အဲ့တော့ IBS diarrhea အတွက်တော့ FDA ပြုလုပ်ထားတာတော့အဲ Elocitron Elocitron ကကျွန်တော်တို့ရှိမှဝယ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှဝယ်လို့ရတာ Odin Citron ဝယ်လို့ရတယ် Granny Citron ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပေးလို့ရတယ်နောက် reference သမင်းပေးလို့ရတယ် Elus so dean ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှဝယ်လို့မရအောင်နောက် imagine ထဲမှာဘာတွေပါလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလွယ်ကူဝယ်လို့ရ melatonin ဆိုတာပါလာတယ် IBS diarrhea ကြည့်ကြည့်မှာ melatonin ကဒီ IBS diarrhea ဖြစ်တဲ့ case မှာ melatonin ကို study လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ regulatory melatonin receptor 2ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေက GI ထွက်မှာအများကြီးတွေ့တယ်အဲ့တော့ constipation type တွေ diarrhea type တွေ melatonin ပြီးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကောင်းတဲ့ response ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလူကတော့ response လုပ်မယ်ဆိုတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ another promising drug ထဲမှာတော့ melatonin ဆိုတာစပြီးတော့ပါတော့အသုံးလည်းများတယ်လူလူကူလေးဝယ်လို့ရတော့ cherokee ဒီမှာသုံးကျင်တယ်ဆိုရင် melatonin ကိုစပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်နော် irritable ပါပဲဆိုတော့ဥတစ်ခုလုံးက irritate ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆက်ဆက်တိမခံတာပေါ့နော်တချို့က power ဖြစ်တာပေါ့နော် နောက်ဒီဟာတွေကတော့ low format food တွေပေါ့နော်။ဒီ slide လေးဆရာတို့ကူးထားလိုက်လို့ရှင်တော့ဒါလေးကြည့်ရင်ဆရာတို့လူနာတွေကိုဒီ slide ဒါလေးပေးလိုက်လို့ရှင်ဒါတွေသူတို့စားလို့ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။တော်တော်များများစားလို့ရတယ် high format food ကိုရှောင်လို့ရှင်ရတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့က irritable bowel syndrome ကြောင့်ပြောတယ်တချို့ကတော့ irritable bowel ပေါ့နော်။အဆက်က irritate ဖြစ်နေအုပ်စုတွေလည်းရှိတယ်နော်။ဒါမှမဟုတ် Facebook မှာဟိုဘက်ကိုမကောင်းတာပြောလိုက်ဒီဘက်ကိုမကောင်းတာပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ irritable bowel မှာကုလို့ရသေးတယ် IVS ကတော့တော်တော်တော့ကုရခက်မယ်ထင်တယ်နော်။ နောက်တစ်ခုပြောချင်တာ blood transfusion ပေါ့နော်နောက် topic နှစ်ခုသုံးခုလောက်ကျွန်တော်ကာပါလို့ blood transfusion ကသွေးနဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးဒုက္ခရောက်ကြတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရှိအဓိကလာတယ်လူနာ GI bleeding နဲ့သွေးလာတယ်သွေးအန်တယ်သွေးထွက်တယ်ဆရာသွေးမသွင်းသေးဘူးလားသွေးမသွင်းသေးလားပြောကြတာပေါ့နော်သွေးရလိုလို့ရှိရင်သွင်းတာကောင်းပါတယ်မလိုဘဲနဲ့သွေးလို့သွင်းလို့ရှိရင်တော့အများကြီးစိုးကျိုးတွေရှိတယ်တော့ GI နဲ့ပတ်သက်လို့တကယ် landmark study ကတော့အဲ New England Journal မှာ2013ကပါတယ် transfusion ဟို upper GI bleeding ရရင် transfusion ကိုသူတို့စမ်းကြည့်ကြတာအာလူနာတွေတထောင်လောက်နဲ့စမ်းကြည့်တာပေါ့နော်အနီရောင်နဲ့ပြထားတာ restricted transfusion ပေါ့နော် sorry အနီရောင်နဲ့ပြထားတာ liberal transfusion ဒါသွေးထွက်ရင်ထွက်တလောက်သွင်းမယ် restricted transfusion ကတော့ hemoglobin ကို target လုပ်ပြီးတော့သွင်းမယ်ပေါ့နော် hemoglobin 7 to 8လောက်ပဲ target လုပ်ပြီးတော့သွင်းမယ် liberal transfusion ကတော့ hemoglobin 10အထက်ကိုသွင်းမယ်များများသွင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် liberal zone နဲ့အုပ်စုတွေမှာ mortality များတယ် restricted zone နဲ့အုပ်စုတွေမှာ mortality နည်းတယ်နောက်တစ်ခါဒီပဲအောက်ကန်းကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့လေ overall hospital stay တို့ upper GI bleeding ASA bleed အကုန်လုံးမှာ restricted ပေးတဲ့အုပ်စုကပိုကောင်းတယ် liberal အုပ်စုကတိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီကစပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ GI track မှာတော့သွေးထွက်လို့ရှိရင်သွေးကိုလိုမသွင်းမယ် hemoglobin 7 to 8လောက်ကောင်းနေရင်ကျွန်တော်တို့မသွင်းသေးဘူးအဲ့ဒီအောက်ရောက်မှသွင်းမယ်တကယ်လို့ patient က comorbid တစ်ခုခုရှိတယ် coronary syndrome တို့ renal မကောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ target ကိုနည်းနည်းထိုင်းထားမယ် usually ကတော့ကျွန်တော်တို့ hemoglobin 7ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မသွင်းပါဘူးအဲ့ချိန်မှာလူနာတော့နားလည်အောင်ပြောရတယ်လူနာဘက်ကသွေးသွင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရှင်းပြရတယ်သွေးသွင်းခြင်းအပြင်လူနာပိုတောင်စိုးနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ကဘာလုံးမှာစပြီးတော့သွေးသွင်းတာ restrict လုပ်ပြီးလိုက်တာနေပြီကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးလိုက်နာဖို့လိုနေပြီပေါ့နော်နော် hemoglobin ကို7 to 9လောက်တချို့ကထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ coronary ပါလို့ရှိတဲ့အခါမှာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့က7လောက်မှာ ထားပါတယ်ထားပြီးသွင်းတဲ့အခါမှာလူနာတွေက significant improvement ရတယ်နော်လိုအပ်ခြင်း ability မှာလည်းဒီလိုပဲ restricted ပေးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီ guideline တွေအကုန်လုံးကလည်း society ASG guideline European Society of ESG guideline တွေအကုန်လုံးကလည်း hemoglobin ကို7 to 9တင်းမှာပဲထားပါဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မသွင်းပါနဲ့လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့ဒါသွင်းလို့ရှိရင် reaction တွေအများကြီးရတယ် transfusion ရဲ့ side effect တွေအများကြီးရတယ်လူနာကပို့ပြီးတော့တည်တာပေါ့เนาะ တော့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်သွေးသွင်းတာကိုမလိုဘဲနဲ့မသွင်းပါနဲ့လိုအပ်ရင်တိတိယယောင်နဲ့သွင်းပါ hemoglobin 7 to 8လောက် target ထားပြီးတော့သွင်းပါအဲ့တက်ကောင်းနေရင်တော့သွေးသွင်းမှုမလိုသေးပါဘူးနောက် dislike လေးရဆရာတို့ရဲ့အကျိုးရှိမယ်တင်လို့ကျွန်တော်ကြားဖြတ်ပြီးပြလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူနာကကျွန်တော်ရှိရောက်လာတယ်သွေးကျေးသေးတောက်ထားတယ်သွေးထွက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စီးကုလိုက်တယ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာတချို့ကဘာဖြစ်လဲဆို aspirin ကိုရပ်လိုက်တယ် aspirin ကိုရပ်ပြီးတော့ clopidogrel အလုံးမပေးတယ်တချို့ကတော့ aspirin ကိုဆက်ပေးတယ် အဲ့တော့သူတို့ study လုပ်ထားတာ aspirin နဲ့ PPI ပေါင်းပေးတာရယ် glupiropril အလုံးပေးတာကို study လုပ်တယ်အဲ့တော့သွေးထွက်ပြီးသားလူနာကို glupiropril အလုံးပဲပေးမယ်ဆိုရင်10%လောက်ကပြန်ထွက်နိုင်တယ် aspirin နဲ့ပေါင်းပေးမယ်ဆိုရင် aspirin နဲ့ PPI ပေါင်းပေးရင် less than 1%အဲ့တော့ဆရာတို့လူနာကသွေးတကယ်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် antiplatelet လိုတယ် glupiropril လေးအသိသုံးဖို့မလိုဘူးဆိုရင် PPI နဲ့ aspirin ပေါင်းပေးတာကပိုပြီးစစ်ဖြစ်တယ် glupiropril အလုံးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးထွက်နိုင်တဲ့ rate က10% nearly 10%လောက်ရှိတယ် glucuronidase ကိုထိန်းနိုင်တဲ့ anti ဒုက္ခမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးက message ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ bleeding နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ upper GI bleeding incidence ဖြည်းဖြည်းနည်းလာတယ်2005နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ upper GI bleeding အတွက် PPI ကောင်းကောင်းပေါ်လာတော့ bleeding နည်းလာတယ်ပိုများလာတာ lower GI bleeding ကပိုပိုများလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးက another message တော့ blood နဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာဝန်တွေတော်တော်များများလည်းဒုက္ခရောက်ကြတယ်လူနာတွေကလည်းအဆေးအုံမှာလည်းပြောကြတယ်သတင်းစာတွေပြောကြတယ်ပေါ့နော်တော့ blood နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လိုရင်သွင်းမှာ မလို့ရင်တော့လက်ကတေချာသတိထားပြီးတော့ဂိုင်တွေတဲ့ issue တစ်ခုပါလိုအပ်ရင် knowledge ရှိရင် hemoglobin 7နဲ့8လောက်ပဲထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲနော်ဒါရုရှားက blood သွင်းတဲ့ဟာပေါ့နော် blood မလို့သူကဘောကာဆိုရပြီနော်ဘောကာလေးချိတ်ထားလို့ရှိရင်ရုရှား patient တွေလာမယ်ဆိုရင်တော့ blood transfusion Russian way ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းလူနာလိုင်းအဲ့လိုပလင်းလေးထောင်တာပြီးပတ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ရမှာတချို့လေဆေးထိုးတာတိတ်ဝါသလားပါနော်လာရင်ရှိသမျှ အကုန်လုံးထိုးနေကြဆေးရလည်းလိုရင်ထိုးတာကောင်းတယ်သွေးရလည်းလိုမှပဲပေးတာကောင်းတာပေါ့နော်ဆေးလည်းမလိုရင်မထိုးပါနဲ့သွေးလည်းမလိုရင်လည်းမသွင်းပါနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အငင်းပွားတာဖြစ်ဖြစ်လို့ confuse တဲ့ area တခုပေါ့ကျူမာမာကာတွေပေါ့နော်ကျူမာမာကာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ medical check up သွားတယ်လို့ပြောလို့ယူရီယာသွားတယ်လို့ပြောလို့ medical check up ပြန်လာပြီဘာတွေစစ်လာလဲဆိုတော့အများကြီးပဲစစ်လာတယ်စစ်လာတဲ့အထဲမှာကျူမာမာကာတွေပါလာတယ် ကျူမာမာကာ CE တွေပါလာတယ် CE 99တွေပါတယ် CE 125တွေပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျူမာမာကာကိုတကဘာလုံးကဘယ်လိုဒါဒါကျွန်တော်ရဲ့ idea မဟုတ်ဘူးနော်တကဘာလုံးကလက်ခံထားတာဘယ်လိုလက်ခံထားလဲပေါ့နော်ကျူမာမာကာဆိုတာက prognosis ဆိုနည်းနည်းလေးမှန်းတဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ patient ကကင်ဆာခွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် after treatment မှာ residual disease ကဘယ်လိုများနေသလဲအဲ့ဒါကိုသိကျင်တာရယ် response to treatment ကိုသိကျင်တာရယ်နောက်က monitor လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ဒါကျူမာမာကာသုံးတာကျူမာမာကာကိုအဲ့ GI မှာအသုံးများတဲ့ tumor marker ဆို CEA ပေါ့နော် CEA ကိုဗာပြောထားလို့ဆို CEA is prohibited in the mass screening and diagnostic pathway of colorectal cancer ကိုလုံးကင်ဆာယောဂရှာဖို့အတွက် CE ကိုလုံးဝမသုံးပါနဲ့လို့သူတို့ကလူကိုပြောထားတာ။ဒါကဘယ်ကပြောထားလဲဆို American Society of Clinical Oncology Guideline ကပြောထားတာ ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူနာတော်တော်များများကကြီးညာမာကာတွေကိုစေးကန်းတွေကဖောက်တွေ့တယ်ဖောက်တယ်ဖောက်ပြီးတော့ CE နည်းနည်းတက်တာနဲ့သူတို့မှဘဝပြတ်မလောက်ကိုကြောက်တာပေါ့။ဘာလို့ကြောက်လဲဆိုတော့ဒါကျူမာမာကာဒါရှိရင်တော့ CE အကုန်လုံးဖြစ်ပြီဆိုတော့တခြားတွေ့ပြီးတော့ကြောင်ဝင်နေစေးကန်းတွေကိုတင်းပြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျူမာမာကာဆိုတာက diagnosis တွေအသုံးမတည့်ဘူး။ဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်တို့မသုံးကြဘူးနော်။ screening အတက်ကိုသူ့ကိုမသုံးပါနဲ့လို့ကို American Oncology guideline မှာလည်းဆက်ပြောတယ်။နောက် not only CE ပေါ့နော် but also other tumor marker တွေအကုန်လုံးက diagnosis တွေအသုံးမတည့်ပါဘူး prognosis နဲ့ other ပို့ဆော့အတွက်ပဲသူအသုံးတဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ခေါင်းနဲ့တိကျမှတ်ထားသေးချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော်တော်များများကယူရီးယားပြန်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် CE က level 6.5 to 7လောက်နဲ့အဲ့မှာတအားကိုနေလို့မရဘူးနဲ့ရောက်လာကြတာပေါ့နော်တော့အောက်မှာလည်းတိကျရေးပါတယ် it is not used to diagnose for colorectal cancer but it's a prognosis and follow up after curative surgery surgery ပြီးတဲ့အခါတို့မှာ prognosis ကိုမှန်းတဲ့အခါမျိုးမှာ သုံးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ CA ကိုလုံးတွေ့တယ် CA တအားတက်နေတော့သူက prognosis ကသူများတဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့စိုးတာပေါ့နော်နောက်ခွဲပြီးတယ် CA မကြဘူးဆိုဒီနာရဲ့ prognosis ကနည်းစိုးတာအဲ့ဒါကိုစိတ်ပူရတယ်နောက်ခွဲပြီးသွားပြီကုန်ကောင်းနေတယ်3လ6လမှာ CA တက်လာရင်ဒါမှန်းလို့ရတာပေါ့ CA တက်လာရင်ကင်ဆာပြန်ဖြစ်တာပေါ့ပထမဆက်စချင်း diagnosis မှာတော့ CA ဖောက်တာက ethical လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကျင့်ဝင်နေလည်းမညီဘူးပေါ့နော်နောက်လူနာအတွက်ကတော်တော်ကို burden ဖြစ်တယ် ဥပမာ CEA normal ဖြစ်လို့လေသူ့မှာ colon cancer မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူး CEA 7ဖြစ်လို့လေသူက cancer ကျိန်းတည်သွားပြီလို့မပြောနိုင်ဘူးတော့ဘာမှအဖြေမပေးနိုင်တာတခုကိုစစ်ပြီးတော့လူနာကိုတောကရောက်စေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော် normal CEA ဆိုလူနာတော့စိတ်ချပြီးတော့အသက်50မှာလည်းမစစ်တော့ဘူးဆိုရင်သူက colon cancer လွတ်သွားမှာပေါ့ normal ဖြစ်တာနဲ့လည်း cancer မဟုတ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးနည်းနည်းတက်တာနဲ့လည်းကင်ဆာလို့မပြောနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျဒီဟာကမလိုပဲနဲ့စစ်တာပတ်စံလဲကုန်တယ်။နောက်လူနာရဲ့ anxiety လို့ပုံများစေတယ် နောက်မလိုလားအပ်တဲ့ medical legal issue တွေဖြစ်နိုင်တယ်တော့တချို့နားလည်တဲ့လူနာကအပိုင်းညိုင်မေးမှာပေါ့နော်ဆရာဘာလို့ဒါကိုကျွန်တော်စစ်တာတော့ကျွန်တော်တဲ့ဘာအကျိုးရှိမှာတော့ဆရာဘာလုပ်ပေးနိုင်လို့ကျွန်တော်ဒီ CE ကကျွန်တော်တဲ့လူလို့စစ်တာလားပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့နားလဲတဲ့လူကစကားပြောလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေကသွေးစစ်တဲ့နေရာတွေပေါ့တကယ်လိုအပ်တာဆိုရင်စစ်ပါမလိုအပ်တာဆိုရင်မစစ်နဲ့ပေါ့နော် confuse စစ်တဲ့ဟာလူနာအလကားပတ်စံကုန်မဲ့ဟာဘာမှလူနာတဲ့အကျိုးမရှိတာဆိုရင်မစစ်နဲ့ပေါ့နော်တကယ်အကျိုးရှိတာဆိုခွဲပြီးပြီဆိုတော့ CE ကလူနာအတွက်အကျိုးရှိတာပေါ့နော် တလွဲမကုမိဖို့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်တလွဲကုမိတယ်ဆိုလူနာလည်းနစ်နာတယ်ကျွန်တော်လည်းမကောင်းဘူးနောက် medical profession လည်းတိတ်ခါကြတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကိုကိုယ်တိုင်မှာလည်း medical legal program တွေကိုရှင်းနိုင်ရဖြည့်ရှင်းရမယ့်အနေအထားတွေရောက်လာမှာပေါ့နော်တက်စီလုပ်မယ်ဆိုရင်တကယ် guideline မှာလိုတဲ့ဟာတွေမလိုတဲ့ဟာတွေမလုပ်နဲ့ပေါ့နော် အဲ့တော့ဒါတွေက CE ရတက်နိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ရိုးရိုး gastritis မှာလည်းတက်နိုင်တယ် peptic ulcer မှာတက်နိုင်တယ် diverticularity မှာလည်းတက်နိုင်တယ် pancreatitis မှာလည်းတက်နိုင်တယ် liver disease မှာတက်နိုင်တယ် COPD မှာတက်နိုင်တယ် diabetes ရှိနေတက်နိုင်တယ် smoker တွေမှာလည်းတက်နိုင်တယ် malignant ကလည်းအဲ့ဒါတက်တာနဲ့ colon cancer လို့ပြောလို့မရဘူး breast cancer မှာလည်းတက်နိုင်တယ် lung cancer cystoma မှာတက်နိုင်တယ် pancreatic cholangiocarcinoma မှာတက်နိုင်တယ်ဒါမို့ CE အလုံးနဲ့ colon cancer ကိုလုံးဝမပြောနိုင်ပါဘူးဒါတို့နည်းနည်းတော့အိတ်ချင်လားမသိဘူးနော် slide ကတိတ်မကြံတော့ပါဘူးနောက်တစ် topic နှစ်ခုလောက်ကျွန်တော် cover လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးမှာပေါ့နော်နောက်နောက် hot တဲ့ topic တစ်ခုကတော့ H pylori ပေါ့ H pylori ကတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တော့တည်တဲ့ point လေးတွေဆရာတို့ share လုပ်ပေးပါမယ် H pylori ကဆရာတို့ငကိုကတည်တဲ့အတိုင်းပဲ class 1 carcino carcinogen ဖြစ်တယ် flagella လေးတွေရှိတယ် stomach ထဲမှာနေတယ်ပေါ့နော်သူက peptide ulcer ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးစုံဒုက္ခပေးကြတာပေါ့နော် တော့ H value နဲ့ပတ်သက်လို့လည်း treatment guideline တွေကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအဲ GI သမားတွေရော physician တွေရော surgeon တွေရောအကုန်လုံး follow လုပ်ကြတာတော့ Mesotrap guideline ပေါ့နော်သူက number 5ကိုရောက်သွားပြီအရင်တော့4တုန်းကကြတော့ကုတာတစ်မျိုး5ရောက်တော့ကုတာတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးဘယ်တော့မှထုတ်ထားလို့2019ကကြာတယ်ထဲမှာထုတ်ထားတာပေါ့နော် consensus ဆိုအကြီးလောက်ထားပြီးတော့ဒီပုံမှာပါတဲ့နာမည်တွေထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Graham တို့တကယ် H value ရဘိုးကြီးတွေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော် မှာ Gaspar တို့ပါတယ် Exxon တို့ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်လုံး HR တွေအကြောင်းပဲကဘာလှည့်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်တော့2015မှာသူတို့ Mesatra 5ကိုဟောလုပ်တယ် paper တော့2019မှာထွက်လာတယ်အဲ့တော့ conference လုပ်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံပေါင်း24နိုင်ငံဆိုဒီ HR တွေကိုတအားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံပေါင်း East West အကုန်ပါတော့ဗောနော်24နိုင်ငံက expert 43ယောက် ဒါကြီးပဲပြောဒီဟာအတွက် test ဖို့ရေးဒါကို paper တွေချင်းလုံးဖတ်နေတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ guideline ပေါ့နော်အဲ့တော့ guideline ဒီလောက် expert ဖြစ်တော့လေကျွန်တော်တို့ကသူများလုပ်ထားတာကို follow လုပ်ရတာပေါ့နော်သူတို့တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တကယ် expert တွေရဲ့ guideline ကိုဒါကျွန်တော် share လုပ်တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတော့ Japan Toronto guideline ရှိတယ်ဘိုးကလည်း the same ပါပဲနော်အဓိကဘာပြောင်းသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့က triple regime one week လို့ပြောတယ်စိတ်သုံးမျိုးတစ်ပတ်တောက်တယ်အဓိကပြောင်းသွားတာ extend to 14 day 14ရက်အခုပါလို့ပြောတယ် H value eradication ကို first message ပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ H value တပတ်ကူတယ်တပတ်ကူတယ်အခုနောက်ပိုင်းအကုန်လုံးကဖြစ်နိုင်14ရက်ပြီးရောနော်တချို့နိုင်ငံကတော့10ရက်ပြီးပါလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင် treatment ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် clarithromycin resistant ကိုကြည့်ပါတယ် clarithromycin resistant က15တဲ့ပုံများနေပြီဆိုလို့ရှိရင် triple regime ကိုမသုံးပါနဲ့လို့ပြောတယ်အရင်တော့ကတော့ triple regime ပဲသုံးပါတပတ်ပေးပါပျောက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီ အဓိကထွက်လာတဲ့ guideline ထဲမှာနှစ်ခုမှတ်ဖို့ H value ကအနည်းဆုံး10ရက်ကနေ14ရက်9ရက်ပြီးလို့မပြောက်တော့ပါဘူး10ရက်အနည်းဆုံးပြီးပါဖြစ်နိုင်ရင်14ရက်ပြီးရင်ကောင်းပါတယ်ဒါ first message ပေါ့နော် second message က cryosomycin resistant များနေလို့ရှိရင် H value eradication မှာ triple regime ကိုလုံးဝမသုံးပါနဲ့လို့သူပြောတယ်ဒါတစ်ကဘာလုံးကပြောတဲ့ဟာပါ cryosomycin resistant ကစိုးနေလို့ရှိရင်မသုံးပါနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော်တော်များများရနေတဲ့ combine တွေပေါ့နော် combine ဆေးသုံးမျိုးဝယ်လို့ရတဲ့ဆေးတွေအကုန်လုံးက အခု guideline နဲ့လုံးဝမညီဘူးမပြောက်လည်းမပြောက်နိုင်ဘူးလုံးဝမသုံးသင့်တဲ့အထင်မှာပါတယ်အခုလောလောဆယ်ဝင်နေတဲ့သုံးမျိုးဆက်ဆေးတွေကကျွန်တော်တို့အခု guideline နဲ့ဆိုတော့လုံးဝမညီဘူးပေါ့နော်တော့ WHO ကလည်းဒီ HIV infection က antibiotic resistant များလာတဲ့အတွက်သူကလည်း warning လုပ်ထားတယ်2000နဲ့စက်ခွန်ဂျာနေထဲမှာသူစပြီး warning လုပ်ထားတယ် clarithromycin resistant တွေတအားများနေပြီနော်အဓိကကတော့ antibiotic resistant တွေကဘာလုံးမှများတာပေါ့နော် ဘလောက်လောက်များလဲဆိုလို့ရှိရင် antibiotic resistant ဒီသူတို့သတ်မှတ်ထားတာ16မျိုးပေါ့နော်16မျိုးများတယ်အဲ့ထဲမှာဘယ်မှာပါလဲဆိုအပြာနဲ့ပြထားတဲ့ H pylori glycogen resistant ကလည်းဒီ top priority ထဲမှာပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ H pylori ကုတဲ့နေရာ glycogen resistant ကတော်တော်လေးစကားပြောလာတာပေါ့နော်တကဘာလုံးမှာ glycogen resistant ကဒီ H pylori ပျောက်လားမပျောက်လားပေါ့ဒါပုံမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ် guideline တွေလည်းအဲ့ဒါကိုပြောင်းသွားတယ် guideline မှာဗာပြောလို့ဆို glycogen resistant က15တဲ့ကျော်လို့ရှိရင် triple regime ကိုမသုံးပါနဲ့ပြောတယ်နော်15အောက်ဆိုရင်တော့သုံးပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ H pylori ကဘလောက်အဖြစ်များဆိုဒီကဘာလုံးဖြစ်နေတာ B ပိုး C ပိုးတွေလည်းပိုများတယ်တရေရကူးတယ်နော်အာဖရိကတို့ကတော့မှဆိုရင်63လောက်ရှိတယ်89ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်။ Asian မှာ round about 55လောက်ရှိတယ်။ Europe ကလည်း47%ပေါ့နော်။ North America 37%ပေါ့။နော်အနည်းဆုံးနိုင်ငံတော့24%လောက်ရှိတယ်။တချို့ Switzerland တို့ကတော့15လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော် ဂျပန်လည်း round about 40လောက်ရှိတယ်ဒါ global prevalence of H pylori ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗမာမှာလည်း H pylori ကမနည်းဘူးပေါ့နော်အနည်းဆုံး40 to 60%လောက်ရှိတယ်ပထမဆုံးလောက်တာက DMR ကဆရာဦးမျိုးခင်တို့လောက်တာ2001မှာဒီ black belt မှာလာတဲ့လူတွေ serology နဲ့လောက်တာဆိုတော့ serology နဲ့လောက်တာ69%ရှိတယ် H pylori serology လောက်တာရှိတယ် culture ရှိတယ် urea pretest ရှိတယ်နော် urea pretest ဆိုတော့လေမှုတ်ထုတ်တာပေါ့နော် rapid urea test ဆိုတော့ biopsy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တာ culture ကတော့တော်တော်ပေါက်ဖို့ခက်တယ် ဒေါက်တာဒေါ်မြမြအေးတို့လှုပ်ထားတာပေါ့နော်အခုကပါချုပ်လုပ်နေတယ်ဒေါက်တာဒေါ်မြမြက2005ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့ YGH မှာကာချာလာလှုပ်သွားတယ်ကာချာနဲ့ပေါက်ဖို့ခက်တယ်အဲ့ဒီမှာ incidence က30%လောက်ရှိတယ်နောက်တန်ငန်းကျွန်းကဒေါခင်ဆိုင်အေးတို့လှုပ်ထားတာ77%လောက်ရှိတယ်2017မှာ2012ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံခြားအဖွဲ့တွေတပေါင်းအဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်ကာချာနဲ့လုပ်တယ် rapid user ပါတယ် H battery incident က48%ရှိတယ်။နောက် another one 2013မှာဒေါက်တာဆွေမွန်မြလုပ်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်69%ရှိတယ်။နောက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပမကဒေါ်တန်တန်းကြီးရဲ့ပမကဒေါ်နေတွေပေါင်းပြီးတော့ဒီဖုန်ကြီးတွေမှာလုပ်ထားတဲ့ study 2014အဲ့ဒီမှာလဲ round about 60%လောက်ရှိတယ်။ Now 2016ကျွန်တော် YGGI မှာ Julia Bridges ပေါ့နော်လုပ်ကြည့်တာဒီ85ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။အဲ့ဒါက GI မှာလုပ်နေတဲ့သူနာပြုတွေဆရာဝန်တွေကိုစမ်းကြည့်တာပေါ့နော်85ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။နောက်နောက်ဆုံးထွက်ထားတာတော့ဒေါက်တာဝေဖြိုးအောင်ရဲ့ paper ပေါ့နော် သင်္ကန်းညွန့်ကထွက်ထားတာ။ 60%လောက်ရှိတယ် round about အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ H value ဖြစ်တာက60%လောက်ရှိတယ်ကာချာလို့ရတာနည်းနည်းလေးခက်တယ် H value ကာချာကအခုကျွန်တော်တို့စမ်းနေတာ300ကျော်400လောက်ရှိပြီ900လောက်ပဲပေါက်တယ်ဆိုတော့ resistant ကိုပြောဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတော်တော်လေးခင်းရင်းနေတယ်ဆိုတော့ကာချာလုပ်တဲ့ method ကနည်းနည်းခက်တယ် carbon dioxide လူတွေအမြင်းရဲ့သွေးကိုလူတာပေါ့နော်အဲ့တော့ antibiotic resistant ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ American မှာ glycomycin resistant ကအဲ့အချိန်တုန်းက10လောက်ရှိတယ် ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့15တဲ့ကြော်တာကြီးပဲနော်အေရှားတစ်ခုမှာပဲ10လောက်ရှိတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးက35တွေ33လို့ metro resistance တွေတော်လေးများတယ်နောက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတော့အမောက်ဆဲပေါ့နော်အမောက်ဆဲကို resistance ကတချို့နေရာမှာ0ပဲရှိတယ်အများဆုံးကတော့10လောက်ရှိတယ်3လောက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ H value irrigation ကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမောက်ဆဲကအများတန်းပါတယ်နောက် Leo processing ကတိတ်ပြီးတော့မကောင်းတာဘူး resistance ကတော်တော်လေးများတယ်နောက်တစ်ခါဒီဘက်မှာ tetra အုပ်စုရှိတယ် rifabutin ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေ resistant တိတ်မရှိလာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ clindamycin က resistant များတယ် metro များတယ် libo များတယ်အမောက်ဆဲက resistant နေတယ် tetra က resistant နေတာပေါ့ဒါ global antibiotic resistant ပေါ့နော်နောက် Europe တခုတည်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါ US မှာဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့ metro resistant က20ရှိတယ် clindamycin resistant က16ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့မှာလည်း clindamycin resistant က15တဲ့တောင်များနေပေါ့နော် libo ကလည်းသူတို့ရှိမှာ31လောက်ရှိတယ် တော့ calcium resistance တွေကဘာလုံးမှများလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဘယ်လောက်ရှိလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စမ်းထားတဲ့ paper တွေကတော့ကျွန်တော်တို့2017ကစမ်းထားတာရှိတယ်2005ခုနှစ်မှာပါမောက္ခဒေါ်မြမြကြီးပေါ့နော်အခုဘာကျုပ်လုံတာရှိတယ်2013မှာပဲအခု DM မှာလုံနေတဲ့ညွန်မှုဒေါ်မြမြကြီးလုံထားတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာစမ်းကြည့်တော့ပထမတော့ calcium resistance က12.5%ရှိတယ်2005မှာအခု2013မှာ90လောက်ရှိတယ် 2020မှာဘယ်လောက်ရှိမလဲတော့မသိသေးဘူးကျွန်တော်တို့စမ်းနေတာခုလေဒီပိုးကမပေါက်သေးတော့လေ metro resistant ကတော်လေးများတယ်အမောက်ဆဲကတော့နည်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ glycemic resistance ကတော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့15တဲ့ပူများတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က triple regime ကိုကျွန်တော်တို့သိအားမပေးပါဘူးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ guideline က glycemic resistance 15တဲ့အများလို့ရှိရင် triple regime ကိုမသုံးပါနဲ့ duration ကို14ရက်တိုးပါလို့သူတို့ရဲ့ guideline ကပြောပါတယ် long duration ပေးတာပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ အဲ guideline တော်တော်များပြောတယ် tujo consensus ကလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတယ်နောက် ECG ကတော့ဘယ်လောက်ပြောလဲ American College ကတော့အနည်းဆုံး10ရက်ပြီးပါဗောနော်10ရက်ပြီးပြီးတော့ပြန်စမ်းကြည့်ကိုဒေတာမှာ10ရက်ပြီးတာက validity ကောင်းနေဆိုရင်တော့10ရက်နဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ပြန်ပြန်မစမ်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံး14ရက်ပြီးပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကခဏခဏပြန်မစမ်းနိုင်တဲ့အတွက် page value treatment ကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပတ်ပြီးတာကိုပဲလောဆယ်ကျင့်သုံးနေပါတယ်။ တော့ H battery နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ cadmium resistant များလို့ရှိရင် tuberogin ကမတော့မကောင်းပါဘူး duration ကိုနှစ်ပတ်ပြီးတာကောင်းပါတယ်တော့ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင် cadmium resistant မရှိတဲ့နေရာဆိုရင် tuberogin ကောင်းတာပေါ့နော် tuberogin မှာတော့ PPI ရဲ့ clarithromycin ရဲ့ amoxicillin ရဲ့နော်နှစ်ကြိမ်ပေါ့နော် duration ကိုသူတို့သတ်မှတ်ပြီးလိုက်14ရက်ပေါ့9ရက် regime ကဘာမှမသုံးတော့ပါဘူးနော်အောက်မှာသုံးတဲ့ hybrid တို့ပါဆိုတော့9ရက်ပြီးနောက်ထပ်9ရက်မှထပ်ပြီးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာတိုးလာလဲ bismuth ပါတာတိုးလာတယ် basement နဲ့ပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်ရတယ် basement ရယ် tetra ရယ် metro ရယ် ppn ရယ်ပေါင်းပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ် basement ကတော့အဲမြို့အကြီးဒီမှာဝယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်အတိုင်းတန်တချို့မြို့တွေမှာဝယ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုဘာလုပ်လို့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ concomitant regime ကိုသုံးလို့ရတယ်၄မျိုးပေါ့နော် concomitant regime က ppn ရယ် clindamycin ရယ် amoxicillin ရယ် metro ပေါ့နော် detazoxanide ကို metro သုံးလို့ရပါတယ်နောက်တချို့ဟာတော့ sequential regime ရှိတယ်နောက်တချို့က levofloxacin base regime ကိုသုံးတယ် lipo lipo processing က PPI ရယ် lipo processing ရယ် amount ရယ်ပေါ့နော်နောက် LOAD ဆို lock ဆိုတာသုံးတာလည်းရှိတယ် lipo ရယ် omeprazole ရယ် A ကတော့ nitazoxanide doxycycline နဲ့သုံးကြတာအဲ့ regime နဲ့ first regime ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာမပြောက်ဘူးဆိုတော့ second line ပေါ့ second line က concomitant ပေးတိုင်း basement ကိုပေးမယ်နောက် lipo triple ကိုပေးမယ်နောက် concomitant ကလည်း second line မှာပါတယ်နောက်သူတို့ရှိမှာတော့ rifle butane ပါတဲ့ regime တွေသုံးကြတယ် အခုဆိုလို့ရှိရင်စီးတောင်တစ်တောင်ထဲမှာပဲ rifle putin ရောအမောက်ဆဲရော ppn ရောပါတာပေါ်လာပြီပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံမှာစပြီးသုံးနေပြီ rifle putin သုံးတာကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ asian ဘက်မှာတော့ rifle putin ကပြဿနာရှိတယ်ဘာလို့ပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ rifle putin က tb ကို resistant ဖြစ်စေတယ်တော့ဗမာပြည်လူဟာမျိုးတွေဒီဘက် Asian မှာ TB အဖြစ်များတဲ့အတိုင်းပြည်တွေမှာ refurbishing regime ကိုသုံးဖို့ကြည်ရင်သမားတွေကတော်တော်လေးကြောက်ကြတယ်။ဘာလို့ဆို TB 10လေး PB 14ရက် PB ရက်လိုက်လို့ရှိရင် tuberculosis ကို resistant ဖြစ်မှာဆိုလို့။နောက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတော့ high dose dual treatment ပေါ့နော်ဆေးနှမျိုးတည်းပဲ PPI နဲ့အမောက်ဆဲပဲတော့ PPI ကို high dose ပေးမယ်ဘယ်လောက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် standard dose ကို double တင်လိုက်မှာပေါ့နော်ဆို1 QID တောင်းလို့1 TTS ပေးမယ်အမောက်ဆဲကိုလည်း1 gram အိတ်တာဝါလီရောစစ်စာဝါလီပေးမယ်14ရက်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူတို့ရှိမှလောက်ထားတဲ့ paper တွေရတော့ dual treatment ကဘယ်လောက်လောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် round about 90%လောက် periodization ရတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှတော့မန္တလေးမှာ ဒေါက်တာကျောင်းသားတယောက်စမ်းထားတာသူက60လောက်ပဲ education ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရှိရဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကွာနော်တကဘာလုံးမှာတော့ jury regime ကကောင်းပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ dose ဆိုတော်တော်လေးတင်ပြီးတော့တူအောင်အမောက်ဆဲဆို1 gram 6 hour လေးကို8 hour လေးပေးရမယ် PPI ကိုလည်း1 TTS ဆို6 hour လေးပေးရမယ်14ရက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဆရာလည်းခေါင်းတော့တော်တော်နောက်သွားလောက်ပြီနော် PPI ရော H pylori ရောပေါ့နော် HPLV ပိုးတော်မှာလေလေသွားလောက်ပြီးလောက်ဆိုနော်ဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံး slide 3ခုပေါ့နော် capsule summary ပေါ့နော်အဲ့တော့ PPI နဲ့ glucuronidase တကယ်လို့ဆရာတို့လိုအပ်တယ် patient တဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရပါတယ်တဲ့အရင်တော့ PPI နဲ့ glucuronidase သုံးလို့ရှိရင် interaction တွေရှိတယ်ကာရီရဲ့ date တွေများတယ်ဆိုတော်တော်များများ2008 2009တအားကြောက်ကြတယ်နောက်2010လောက်မှာ PPI ထွက်လာတယ်15မှာပိုထွက်တယ်18 19မှာပိုထွက်တယ်နောက်ပိုင်းတော့သုံးလို့ရတယ်ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သတိထားသင့်တာကတော့ yan onset colon cancer တွေအဖြစ်များတာလေအသက်50အောက်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ western diet တွေနောက် monosodium glutamate တွေ titanium dioxide တွေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်နောက် acute pancreatitis တွေ acute pancreatitis တွေဆိုရင် aggressive fluid resuscitation within the first 24 hour the most effective treatment for acute pancreatitis ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက Asian တွေအတွက်ဘယ်အချိန်မှာ အပကျင်စလုပ်တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Thailand guideline တို့ Japan တို့ Korea တို့ US ESG guideline တွေအရဆိုရင် Asian တွေကအသက်50ဆိုရင်အပကျင် scope စလုပ်တင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Now တွေးတွေးသွင်းမယ်ဆိုရင် restricted transmission ကပိုကောင်းပါတယ်။ Not only GIP တွေပေါ့နော်။ other leading guideline တွေအကုန်လုံးမှာလည်း restricted transfusion ကိုပို့ပြီးတော့ပြောလာကြတယ်။ targeted hemoglobin တော့ကျွန်တော်တို့7 to 8လောက်ပဲထားမယ်နော်။ နောက် functional dyspepsia ဆိုလို့ရှိရင် main treatment ကတော့ PPI ပေးပါဗောနော်နောက် prokinetic ပေးလို့ရတယ်နောက် H battery positive ဆိုရင် H battery eradicate လုပ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းပါတယ်ဗောနော်နောက် current practice ကတော့ H battery eradicate မှာနှစ်ပတ်ပေးတာနှစ်ပတ်ပေးပါလို့ပြောတယ်နော်7 day regime ကဘယ်သူမှမတုံးတော့ဘူးပေါ့နော်7 day regime ကမတုံးတော့ဘူးသူရင် clarithromycin resistant 15ဒါကလုံးနဲ့များတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးမတည့်ဘူးပေါ့နော်နောက် IBS kitchen တွေမှာဘာတွေအသုံးတည့်လဲဆိုတော့ low format food probiotic တို့ antispasmodic တို့ anti diarrhea တို့ effersamine တို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့လို case တွေမှာလည်း tricyclic antidepressant သုံးလို့ရတယ်နော် functional case တွေ IBS တွေမှာ SSRI နဲ့ tricyclic ရှင်ကြည့်လို့ရှိရင် SSRI သုံးတာကပိုပြီးတော့လူနာတဲ့အောက်ကန်းပိုကောင်းလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကကျူမာမာကာတွေပေါ့နော်ကျူမာမာကာတွေကဒီ diagnosis of cancer မှာသူကအသုံးမတည့်ပါဘူး progression နဲ့ recurrence ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာပဲအသုံးတည့်ပါတယ် ကျတို့အချိန်ပေးပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် question တွေပေးထားတာလည်းကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ဖြေပေးပါဟုတ်ပါဘူးလို့ current and technology 2020ကောင်းစဉ်ဖြင့်ပြည်သူ့မှာဆွေးနွေးပြောကြားပေးခဲ့ပါဆရာကြီးပေါမောက်ကဒေါက်တာဦးသိမြင့်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ဆက်လက်ပြီးမှာမိကုန်းများကိုပြန်လည်ကြေကြားပေးမယ့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒေါက်တာလင်းမေးထားတဲ့မိကုန်းလေးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ကြောင့်အပထမဆုံးဒေါက်တာလင်းမေးထားတဲ့မိကုန်းကပေါ့နော် absolute indication for GI endoscopy ဆိုပြီးတော့မှ GI endoscopy ကို absolute indication ဘယ်လိုမျိုးလုပ်အောင်လဲဆိုပြီးတော့မေးမြန်းထားပါတယ်ဆရာကြီး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ GI endoscopy absolute indication ဆိုဆရာဆိုလိုချင်တဲ့ GI endoscopy ကိုကျွန်တော်နားလည်တာတော့အမျိုးပေါ့နော် upper GI endoscopy lower GI endoscopy ပေါ့နော် upper GI endoscopy အဓိကလုပ်ချင်တာကတော့ lesion case upper GI lesion case ကိုလုပ်တယ် endoscopy ရလုပ်လို့ရှိတယ်ဒီကွာဆရာတခုခုစစ်ထားလို့အများကြီးရှိတာဒီမှာအပစောင်းရိုက်ထားတယ် variant ဆွဲလို့ထားတယ် variant နည်းလို့ထားတယ် system မှာရှိတယ် topic ကဒီအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ် endoscopy လုပ်လို့ရှိနေလို့ foreign body foreign body ရှိတယ်ဆိုရင် endoscopy ကလုပ်လို့ရ foreign body နောက်တစ်ခုကကြတော့နီးရတော့ animal origin ဒီကွာအပ္ပကြီးကိုလို့လို့ဒီက significant ဝေးလို့ဒီမှာကပြီးတော့ significant ဝေးလို့ရှိတယ်ဒီက first related to the system ကိုကြည့်ရမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်အဓိကကတော့ dyspepsia with significant wheel Especially in unit in the Namaki, the family community, the building issue, not foreign body, not repeatedly, look along. So that absolute indication. Colonoscopy မှာလည်းခုန absolute indication တွေကတော့အဲ lower GI bleeding ရယ်နောက် FIT positive ပေါ့ fecal immunotest လို့ positive ဖြစ်တဲ့ဟာတွေနောက်အသက်50ကျော်လို့ sudden change of bowel habit ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဝင်သွားလိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေ အဲ့ဒါမျိုးတွေ absolute indication မို့ endoscopy နောက် therapeutic လုပ်ချင်တဲ့ structure ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ balloon ထည့်ချင်တဲ့ therapeutic လုပ်မယ်ဆိုရင် endoscopy က absolute indication ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာမေးတဲ့အတွက်ကဲပါဆရာကြီးအဲ့နော်နောက်တစ်မေးခုအနေနဲ့ကပါနော်ဒေါက်တာထွန်းနဲ့နိုင်မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးပါဆရာဒေါက်တာထွန်းနဲ့နိုင်က how to adjust dose of PPI in renal impairment ဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဆရာကြီး ဆိုတော့ renal impairment နေမှာတော့လေဟို PPI ကိုတက်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်တာပေါ့နော်အဲသူပြင် intersection နဲ့ Friday ရမယ်ဆိုတော့ရှောင်တယ်တကယ်လို့မဖြစ်မနေပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အစားကျွန်တော်တို့ဘာတွေပေးကြလဲဆို H2 blocker တွေပေးကြတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ရှင် Rabimipike ဆိုတဲ့အားတွေပေးကြတာပေါ့နော်တကယ်လို့ PPI ပေးမှာပဲလူနာကအဆင်ပြေမယ်ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ PPI ကိုကျွန်တော်တို့ adjust လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ omeprazole ကိုတော့အဲ maximum ကတနည်းကို20ပေါ့နော်နော် pantoprazole ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ 40ဒါ maximum ပဲပြပါဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်10 10ကိုလျှော့ကျင်တာပေါ့နော်10ကိုလျှော့လို့လူနာတက်တာလဲဆိုရင် omeprazole လဲ10လောက်နဲ့ထားမယ် pantoprazole ကိုလဲကျွန်တော်တို့20လောက်နဲ့ပေးမယ်20လောက်ပေးလို့မှမတက်တာရင်တော့ maximum 40 टी ပေးမယ်40 B တွေပဲသူပေးလိပေးတာမရှိဘူး exact eradication လုပ်တဲ့အချိန်တစ်ချိန်အတွေ့ပေါ့နော်တော့ usually ကတော့ကျွန်တော်တို့က dose ဆို routine dose ဆိုတဝက်လောက်ကိုလျှော့ပြီးတော့ပေးပါတယ်ပြပါကြတတိယမေယိုးအနေနဲ့ကတော့ ဒေါက်တာနင်းမွေးကမေးထားတယ် how can we diagnose colorectal cancer ဆိုတာလေးကိုဆရာကြီးဖြေပေးဦးမြတ်တိုက်ခံပါတယ်ကိုလိုရက်တဲ့ cancer blue diagnose လုပ်မလဲဆိုပထမကျွန်တော်တို့ history နဲ့စတာပေါ့နော် history မှာလူနာကဝင်းလျှောတယ်ပေါ့နော်နာတာကြီးဝင်းလျှောတယ်၆ပတ်တဲ့ကြော်ကြော်ဝင်းလျှောတယ်တောင်းမလဲဝင်းသွားလိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်တယ်နောက်ဝင်းသွားလို့တွေးပါတယ်နောက်သူ့ရဲ့ chain of power habit ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လူနာကအစားတောက်ပြက်တယ်ပိန်သွားတယ် ဝင်းချုပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုး history မှာကျွန်တော်တို့လေ့ကြည့်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ important history ကတော့သူ့ရဲ့မျိုးရိုးပေါ့နော်မျိုးရိုးထဲမှာဒီအကုန်လုံးဖြစ်ဘူးတယ်ဆိုရင်သူကဖြစ်ဖို့ chance များတယ်နောက်တစ်ခါ previous history ပေါ့အရင်တော့ politics တွေဖြစ်ဘူးတယ်ဆိုရင်ဒီလူက cancer ဖြစ်ဖို့များတယ်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင် तू က inflammatory bowel disease ဖြစ်ဖူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू က CA ကိုလုံးဖြစ်ပုံများတာပေါ့ဒါ history ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်နောက် examination မှာတော့အသက်ကိုကြည့်တယ် နောက် clinically က patient ကပေးဖြစ်လားမဖြစ်လားကြည့်တယ် limb လုပ်တွေရှိတာမရှိလားကြည့်တယ် bike ကိုစမ်းကြည့်တယ် ascites ဆို mass ဆိုရှိလားမရှိလားပေါ့နော်ဒါအချမ်းကြည့်လိုက်တာဆိုတော့တေးကြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က colonoscope လုပ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ colonoscope မလုပ်ခင်မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ ultrasound လုပ်လို့ရတယ် ultrasound လုပ်လို့ CA colon suspected ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် colonic wall thickening ဖြစ်မယ်နောက် pseudo renal sign ဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ CA colon suspect ဖြစ်မယ်နောက် variant ရိုက်ကြည့်တယ် variant ရိုက်တော့လည်းအမှ epico လို့ဟာမျိုး stricture တွေတွေ့တယ်ဆိုရင် colonoscopy ကို definite ရဖို့အတွက်တော့ colonoscope လုပ်ရပါဘောနော် colonoscope လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် tissue biopsy တွေရတာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ trend ကလုံးဝပြောင်းသွားအရင်တော့ကတော့ဘာမှမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ bike ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ TB ဆိုလဲ TB ကုမယ် addition ဆိုလဲ addition ကုမယ်အခုနောက်ပိုင်းကတော့အဲစာကျင်တော်တော်များများဆိုတော့99% 100လောက်က biopsy မရဘဲနဲ့မခွဲကြတော့ဘူးဘာလို့မခွဲလဲဆိုတော့ medical legal problem ကြီးအများကြီးဖြစ်လာတယ် biopsy ရအောင်လဲစာကျင်တွေဘက်ကနှီးမျိုးစုံနဲ့လုပ်တယ်အလုပ်ပြီးရင်လည်း any tissue ကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံး specimen တွေအကုန်လုံးကို benign ဖြစ်ဖြစ် malignant ပဲထင်တယ် pathologic ဆိုကျွန်တော်တို့ပို့ကိုပို့တယ်အဲ့တော့ tissue biopsy ရမှာပဲအာ malignancy ကကုရတာအဆင်ပြေတာပေါ့နော်တချို့ကလည်း inoperable ပေါ့စီကိုလုံးအစိုက်ကြီးစီရှိနေပြီ lymph node တွေရှိနေပြီ inoperable မှာတချို့က biopsy လိုသေးလားပေါ့ chemo ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ biopsy ကလို ကီမိုကဘာဆဲတိုက်ထွက်မှမသိဆဲတိုက်ပုံမူတည်ပြီးတော့ကီမို sensitive ဖြစ်မလား radio sensitive ဖြစ်မလားအဲ့ဒါပုံမူတည်ပြီးတော့ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ definite diagnosis ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ CA colon အတွက်ကတော့အဲအကောင်းဆုံးကတော့ colonoscope လုပ်တာပေါ့နော် colonoscope မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့တချို့နေရာမှာ flexible sigmoidoscope လုပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ rectum နဲ့ sigmoid colon ကိုမြင်ရမယ်နော် birian နဲ့ရိုက်တယ် birian ရိုက်လို့ရှိရင်တော့ biopsy ယူလို့မရဘူးပေါ့နော် နောက်တစ်ခါ CT ရိုက်ကြည့်တယ် CT ရိုက်ကြည့်လို့ရှင်လည်း C colon ထွက်တယ်ဒါမှလည်း tissue biopsy သူကမရနိုင်ဘူးเนาะနောက်တစ်ခါ CT colonogram ဆိုရဲပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့လုပ်လို့ရတယ်နောက် capsule colonoscopy ဆိုရဲပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုဟာမျိုးမှာသုံးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ scope ကလုံးဝဝင်လို့မရဘူး hepatic fracture ကိုကျော်လို့မရတော့ဘူးဟိုဘက်ကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင် capsule endoscopy ကိုအရှင်ပါဇက်ကတောက်အဲ capsule ကရိုက်သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါဒီနေ့လုပ်လို့ရတယ်နောက်ဝင်းထဲမှာတော့ FID ဆိုတာဆက်ပါတယ် FID positive ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲလူနာကိုအထက်မှာတွေ့တက်တဲ့တနေရာရှိမယ် diverticulum ဖြစ်မလား polyp ဖြစ်မလား CA ဖြစ်မလားမသိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ scope နဲ့ကြည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျူမာမကာတွေပေါ့ septin 9တို့ဘာလို့လုပ်တယ်အဲသူများနိုင်ငံမှာတော့ရပြီနောက် stool DNA စစ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်မှာလို့စေမရသေးဘူးအဲ genetic test တွေကတော့တိတ်ပြီးတော့ CA ကိုလုံးတိတ်မပြောနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပြောပါဆရာကြီးနောက်တစ်မေးခွန်းတစ်ခုနေတော့ဒေါက်တာကျူမာမေတာရဲ့မေးခွန်းလေးပါဆရာကြီး Uh, Sia Chomamanga, is there any beneficial rules of nearby mount in management of acute upper GM bleeding? So we don't meet our Sia. အဲ့ဒီဟာကလည်းလေဆက်နေပိုင်မောက်ပေါ့နော် acute massive bleeding ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ကြီးအန်နေတယ်လုံးဝမတိတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူနာကိုလောလောဆယ်နေပိုင်မောက်ခဏထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူနာကြီးတအားငတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပါတယ်ရေလေးနဲ့တောက်လိုက်ရတယ်သူမအန်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့နေပိုင်မောက်ထားခြင်းအဖြစ်လည်း အဲ bleeding တိတ်သွားတယ်တော့တိတ်တော့မရှိလာဘူးเนาะ bleeding ထွက်ရင်တော့ bleeding ကိုတိတ်အောင်လုပ်နိုင်မှာပဲအဲသူရတိတ်သွားမှာတော့အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟောက်စာချင်းအစင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဆိုနေပိုင်မောက်ထားတယ် bleeding case ဆိုနှာခေါင်းပိုက်ထည့်တယ်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်အစာရင်တွေကိုရေခဲကြီးနဲ့စီးပြီးပါဆို20 C syringe နဲ့ကျွန်တော်တို့ gastric lavage ဆိုလောက်ရတယ်အဲ့ဒါတော့အခုကဘလူးမမလုပ်ကြတော့ nothing ပိုင်မောက်ကလည်းတတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ကြတော့ဘူးလူနိုင်ရစားနိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရေးတောက်ခိုင်းတယ် scope လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လူနာကိုကျွန်တော် fasting 6 hour လုပ်လိုက်တယ်ဟောဆိုအထဲမှာ အစာရည်ရှိနေကျွန်တော်တို့ဘာမှမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะနေပိုင်မောက်ကတော့အဲနှာခေါင်းပိုက်လည်းဒီလိုပဲဆရာတို့တွေးထွက်ရင်နှာခေါင်းပိုက်ထည့်မလားမထည့်မလားဆိုတော့ controversy ပဲတချို့ကထည့်မယ်လို့ပြောတယ်တော်တော်များများ endoscopist တွေ GI physician တွေတော်တော်များများတော့ scope ဟိုဟာ right ထည့်တာကိုကျွန်တော်တို့အားမပေးဘူး right ထည့်ခြင်းအပြင်လူနာနှာခေါင်းက irritate ဖြစ်နေပဲနှာခေါင်းပိုက်ထည့်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံး engine နေမယ်ဆိုတော့အများအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်နှာခေါင်းပိုက်ထည့်တာကိုလည်းတိတ်အားမပေးဘူးလူလုံးဝမစားနိုင်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ နေပိုင်မောက်ကရိုးက controversy ပေါ့ဆိုလူနာကအဲ့ချိန်မှာတအားစားနေတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကြွေးပါတယ်ရေလေးနည်းနည်းသောက် clear fluid နောက်ပိုင်းကျလို့ချင်း fasting နဲ့ပတ်သက်လို့တော့မှဒီ guideline တွေပြောလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က upper GI လုပ်မယ်ဆိုရင် at least 6 hour fasting လို့ပြောတယ်အခုနောက်ပိုင်း guideline တွေကမလုတ်ခင်2နာရီလောက်အထိတောင်မှ clear liquid လေးကိုနည်းနည်းလေးတောက်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါမှလူနာက nutrition နဲ့ပူရမယ် anxiety ရော့မယ်။နောက်လုတ်ခံဒီမှာခံနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ active bleeding ပေါ့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင် active upper GMP ဟောနဲ့ထွက်နေရင်တော့ဒါခဏနှစ်သိမ်းပိုင်မောက်ထားတိတ်သွားပြီသူနည်းနည်းစားခြင်းအရေးတောက်တွေရတယ်အဲလူနာသွေးအနာ3ရက်ရှိပြီဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်သိမ်းပိုင်မောက်မထားပါဘူးဆရာအရေးတိုက်ပါတယ်နောက် even ဒီ rubber band ligation လုပ်ပြီးတော့တရက်အရေးတိုက်တယ်နောက်တရက်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ semi solid ကိုစပြီးတော့ကျွေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီသွေးအများကြီးထွက်တဲ့အချိန်မှာတော့ nothing ပိုင်မောက်ထားတာတော့ကောင်းမှထင်တယ်နောက်ပြီးတော့သွေးမထွက်တော့ဘူးလူနာက stable ဖြစ်ပြီးသူကသူလည်းပါဇက်ကစားကျင်သေးရှိလာပြီဆိုအရေးလေးနည်းနည်းတောက်တာတောက်လို့ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာပါဆရာနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုမေးကတော့ဒေါက်တာမက်ဆန်ပါ။ Uh patient has no symptoms, but H pylori antigen positive in stew is this required to treat H pylori and is this required to confirm H pylori with other tests ဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဆရာကြီး။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ H pylori စိတ်ဝင်စားမှုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်သူစစ်ထားတာကတော့ stew test စစ်တာပေါ့နော် H pylori ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေစစ်ကြလဲဆိုနံပါတ်1က blood ကစစ်တာပေါ့ serology စစ်တယ် serology ကอืม the recent လားအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တာလားဆို serology ကမပြောနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့လူနာတယောက်ကိုဆေးကုဖို့တွင် serology က H pylori serology ကကျွန်တော်တို့တိတ်အသုံးမတည့်လောက်အခု ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်မှာ H value အခုရှိတယ်ကျွန်တော်စေးတောက်လိုက်တယ်စေးတောက်နောက်6လအနေနဲ့ serology က positive ဖြစ်အောင်ပါပဲတစ်နှစ်အနေနဲ့ serology က positive ဖြစ်အောင်ပါအဲ့တော့ serology ရှိခြင်းက H value ဝင်ခဲ့တာပဲပြောလို့ရတယ်အခုရှိသေးလားအဲပျောက်သွားပြီလားကိုပြောလို့မရဘူးကောင်းတာကတော့ true antigen ကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လို method နဲ့သူလုပ်ထားလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော် true antigen လုပ်တဲ့ method တွေကလည်း strict နဲ့လုပ်တာရှိတယ် ELISA နဲ့လုပ်တာရှိတယ် ELISA နဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ confirmation test မလိုတော့ဘူးနာမည်ခက်တာက H pylori test တွေက false negative false positive ရှိနိုင်တယ်အဓိက false negative ဖြစ်နိုင်တာကကျွန်တော်တို့က PPI နေပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် false negative ဖြစ်နိုင်တယ် PPI ကိုအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်ရ antibiotic တောက်ထားလို့ရှိရင်လည်း H pylori က false negative ဖြစ်နိုင်တယ် population က antibiotic လည်းမတောက်ထားဘူးရပ်ထားတယ် PPI လည်းရပ်ထားတယ်ဆိုတော့ H H pylori test ကအဲမှန်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်သူလုတ်တဲ့ method လည်းမှန်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ H pylori stool test ချိန်တည်တယ်ဆိုတော့ other test မလိုတော့ဘူးသူ့ treatment ပေးလို့ရတယ် symptom ရှိရင်ပေးမလား symptom မရှိရင်ရောပေးမလားဆိုတဲ့အခါကျတော့အများဖြစ်တော့အဲ့ဒါကတော့ patient နဲ့ဟိုဟာပုံမူတည်တာပေါ့နော်ဒီ H value တွေရှိနေတော့ H value ကသူ့လိုတော့ဘယ်တော့မှပျောက်မသွားတော့ဘူးအထက်မှာခြံတော့မယ်ဒီတိုင်းပဲငြိမ်နေမလား inflammation ဖြစ်မလား ulcer ဖြစ်မလားတော့ဘာမှမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော် class 1 carcinogen လို့လည်းသူ့သတ်မှတ်ထားတယ်သတ်မှတ်ထားတော့အခုနောက်ဆုံး consensus တွေအကုန်လုံး H battery တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ treat လုပ်ပါလို့ပြောတယ်။ဘာလို့ treat လုပ်ခံလဲဆိုတော့အခါကျတော့ H battery irradiation လုပ်ခြင်းက CA stomach ကို30% prevent လုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။နောက် H battery ကိုတွေ့လို့ရှိရင် class 1 carcinogen လည်းဖြစ်တယ်။သူများကိုလည်းကူးနိုင်တယ်။ B တို့ C တို့လည်းတွေ့ရင်ကူးရတယ်လို့ပေါ့နော်။ TB တွေ့ရင်လည်းကူးရတယ်။ H battery တွေ့ပြီဆိုတော့သူကနှစ်ပတ်ကူးပါလို့ recommend လုပ်ပါတယ်။အဲ့တော့တခုခု test မှာဆန်းလိုက်ပြီးသေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင် H battery က treat လုပ်တာပိုကောင်းပါတယ်။နှစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပျောက်သွားပြီပေါ့နော်။ incidence ကလည်းတော်တော်များတဲ့အတွက် H pylori test တစ်ခု exact serology ကလွဲလို့ပေါ့ positive ဆိုလို့ရှိရင်ကုလိုက်တာကောင်းပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်မေးခွန်းတစ်ခုပါပေါ့နော်အာဒေါက်တာဝဦးအာမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးပါအာသူကတော့မေးခွန်းတစ်ခုမေးထားပါတယ်ဆရာကြီးပထမတစ်ခုအနေနဲ့က what is cut off PE level for recurrence of CA storm and after curative surgery ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုက may I know recommended diet nutrition with total gastrectomy ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုမိထားပါတယ်ဆရာကြီး CE ကတော့ value ချက်ဘယ်အောင်မေးတာလဲမသိပထမ question ကလေ CE stomach CE stomach မှာတော့ဒီဆရာကတော့ value တော်တော်လေးပြောရခင်ဗျ CE ကိုလုံးမှာတော့သူတို့ကဒီ5 nanogram နဲ့များလို့ရှိရင်အဲ3လပေါ့နော်ခွဲပြီး3လမှာ5 nanogram နဲ့များနေလို့ရှိရင်သူက ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆတာပေါ့နော်။နောက် initial level ကဘယ်လောက်ရှိမှမသိ CA storm မှာတော့ကျွန်တော်သိသတိမထားမိဘူးဘယ်ဟာနဲ့ကတ်တော့လုပ်လဲဆိုတော့လေ။ CA ကိုလုံးမှာတော့အဲ CE ကိုပြန်ပြီးတော့တိုင်းတာရှိတယ်။ CA storm မှာတော့အဲ့လိုဘယ် level နဲ့ကတ်တော့လုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးည။နောက်တစ်ခုက diet ပေါ့နော်။ဟော total gastrectomy လုပ်ထားတဲ့ diet ဆိုလို့ရှိရင်တော့ patient က stomach မရှိတော့ဘူးပေါ့သူကနော် total gastrectomy လုပ်တဲ့ခါကျတော့စားလိုက်တဲ့အစာကဘယ်ထဲရောက်သွားမလဲ urinary တို့ jejunum တွေရောက်သွားမှာ တော့ normal diet ကိုတော့သူကတိတ်စားနိုင်မှာမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ normal diet မဟုတ်ဘဲနဲ့ digestive ပဲဖြစ်တဲ့ဟာ semi solid လိုဟာမျိုးဝါတော့ကတော့သူရမယ်တေချာညက်အောင်ဝါ fat တွေတိတ်မများတဲ့ဟာကိုစားလို့ရှိရင်ရမှာပေါ့နော် high protein diet ကိုစားလို့ရမယ်အဲ fiber တွေလည်းစားလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ digestion ကတော့ကျွန်တော်တို့တာမန်လူလူတော့ဟုတ်မှာမဟုတ်တော့ဘာလို့ stomach ကမရှိတော့ဘူး digestion ကနည်းနည်းလေးလျော့သွားမှာနော် small frequent meal လို့မယ်အများကြီးလည်းသူစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနောက် high protein လို့မယ် အဲ့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမှာပါဒေါက်တာမေကွန်ဒီကတော့ဒေါက်တာရဲလင်းမောင်ရတော့ပါလာဆရာရဲလင်းမောင်က is there any guideline for treatment of GI bleeding with deep vein thrombosis ဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဆရာကြီးဒီ vein thrombosis နဲ့ GI bleeding guideline ကြတော့လူနာကဘယ်ဟာကို debank thrombosis ရပြီးတော့ GI bleeding ရတာလားမသိဘူးသူမေးချင်တဲ့ question ရလေဒီဘိန်း thrombosis နဲ့ပါလေကျွန်တော်နားလည်တာတော့လေသူကဒီဘိန်း thrombosis ရှိလို့ရရှိတဲ့တူ antibody နဲ့နေစောင့်မယ်စောက်ပြီးတော့မှ bleeding ရတယ်လို့ထင်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လို manage လုပ်မလဲလို့ မေးတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က bleeding management တစ်ခုပေါ့နော် bleeding management တော့ကုတ်လို့မယ်အာစာတွေ့ရင်အာစာကိုလိုအပ်သလို adrenaline တွင်းနဲ့သူ clip ပိုင်းနဲ့ပန်း cool crisper နဲ့သူတွေတိတ်အောင်လုပ်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ anti coagulant ကတော့လောလောဆယ်ရရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ direct acting ကျွန်တော်တို့သုံးနေတာကဒီ aspirin တွေရှိမယ် glucosamine တွေရှိမယ်နောက် warfarin အုပ်စုရှိမယ်နောက် direct လိုအပ်လိုဟော်ရတာရှိမှာပေါ့နော် aspirin တို့ဘာတို့ကရက်လိုက်ရက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲထဲမှာလီကိုစတူရလုပ်ပြီးဆိုတော့နောက်24နိုင်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတယ်အဲဖလိုပီဒိုဘေးဘာတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့3ရက်5ရက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထဲမှာ bleeding control ရလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတယ် warfarin ကြရင်တော့ခဏရက်တယ် INR ကိုကြည့်ပြီးတော့လိုလို့ရှိရင် vitamin D ကျွန်တော်တို့ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲတချို့သိဆိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် FFP ပေးပါတယ် now direct acting quality ကိုလေးနဲ့ anti ဒုက္ခတော့မရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျသူ့ကိုရက်ခိုင်းတယ်သူ action ကလည်းအများဆုံး24နာရီလောက်ပဲဆိုတော့24နာရီ48နာရီပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ပေးလို့ရပါတယ်ဟို anti coagulant နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့၃မျိုးပေါ့နော်ဟို aspirin သုံးတာလား clopidogrel သုံးတာလားခုန warfarin သုံးနေတာလားနောက်တစ်ခုက direct coag တွေသုံးနေတာအဲ့ဒါပေါ်မူတည်ပြီးတော့ treatment ပေးရမှာပေါ့နော် guideline တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်သူတို့တွေ့လေသူချာသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် upper GI bleeding guideline ကို ASP GE ဒါမို့ ESG တဲ့မှာ free ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆရာအဲ့ခုနပြောတဲ့အဲ anti coagulant တောက်နေတဲ့လူတွေတီးတန့် guideline ရှိပါတယ်နောက်တစ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ Dr. တားတဲ့မေးခွန်းမှာ "Do you what about combination of PPI and H2 blocker in acute or chronic gastritis" ဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဆရာကြီး။ဟောဆရာ PPI ကလေဆရာတစ်မျိုးသုံးလို့ရှိရင်လုံလောက်ပါတယ် combination သုံးတာကတိတ်ပြီးတော့ဟောအင်းမပြေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့မှတ်မိပါလိမ့်မယ် second ဒီမှာတင်လိုက်တခါ parietal cell ရဲ့ function ပေါ့နော် parietal cell ကနေ gastric acid တွေထုတ်တာထုတ်တဲ့ခါကျသူ့ inhibit လုပ်နိုင်တာအသုံးခုရှိတယ် cell ပုံလေးကိုဆရာမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တယ်နံပါတ်1က H2 receptor blocker ပေါ့နော် H2 receptor blocker သုံးရင်လည်း cell ရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျ acetine choline receptor ရှိတယ်နောက် CCK receptor ရှိတာပေါ့နော် H2 block receptor ကိုတော့ histamine receptor ဆိုတော့ကတော့ ranitidine cimetidine ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလော့လုပ်တာပေါ့။ now gastrin ထက်တဲ့ receptor ကိုတော့ဗာနဲ့လုပ်လဲဆိုရင် somatostatin နဲ့ block လုပ်တယ်။ now CCK receptor ကတော့ atropine လို့ပေါ့နဲ့ block လုပ်တယ်။အဲ့သုံးခုနဲ့ block လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် acid ကနည်းသွားတာပေါ့။တကယ်လက်တွေ့မှာတော့သုံးခုစလုံးနဲ့ block လုပ်နိုင်ဖို့ကအဆင်မပြေဘူး။အဲ့ဒါမလို့နောက်ဆုံးပတ်ဝေးဖြစ်တဲ့ proton pump ပေါ့နော် PPI ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တာ။အဲ့တော့ PPI သုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ H2 blocker ကမလိုတော့ပါဘူး။အကျု gastritis မှာ ကြာသုံးနေကြ familiar ဖြစ်တဲ့ PPI တခုကိုဆရာသုံးလိုက်လို့ရပါတယ် omeprazole lansoprazole rabeprazole esomeprazole ဒီကြိုက်တဲ့ဟာတခုကိုသုံးလိုက်လို့ရပါတယ် usually ကတော့ PPI နဲ့ H2 blocker ပေါင်းသုံးနေသုံးတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တခုပဲဆရာ PPI တွေကလည်း24နာရီအရှင်မရဘူးဒါမှမဟုတ်နောက်ပိုင်းဆေးအသစ်တွေပေါ်လာတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာ PPI နဲ့ပိုကောင်းတဲ့ PCAP ဆိုတာပေါ်လာတယ် potassium competitive acid blocker bonaprazan တို့ rabeprazan တို့ပေါ်လာတယ် အဲ့ဒါတွေကတော့ acid suppression ကအရန်ကောင်းတယ် PPI နဲ့အများကြီးသာတယ်ဆယ်ဆလောက်သာတယ် action နဲ့မြန်တယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့က PPI ပဲရတဲ့အခါကျတော့ PPI ပဲသုံးတယ် PPI နဲ့ issue blocker ကိုကျွန်တော်တို့ usually တွဲပြီးတော့သုံးနေမရှိဘူးဘယ်ချိန်ကျရင်တော့ဆရာပြောသလိုသုံးလဲဆိုရင်ဆရာတချို့ patient ကကျွန်တော်တို့ PPI ပေးတယ်ပေးရသားနဲ့ကြီးရာဒီ patient တွေပေါ့နော်မတက်တာဘူးဆရာမတက်တာဘူး ਨੇ ဘယ်လို complain လုပ်လဲဆိုရင်ညနေကျရင်ရင်ပူတယ်ညကျရင်အိတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာတော့ nocturnal acid breakthrough ပေါ့နော် PPN က24နာရီကာပါသူကမသွားနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုလူမျိုးကြလို့ရှင်တော့ဆရာဒီမနေ့ဖက်မှာ PPI ပေးညအိတ်ခန်းဒီမှာ H2 block ကပေါင်းပြီးလူနာကပူတက်တာရေရိုး gastritis မှာတော့ဆရာတိတ်မထူးပါဘူးဆရာကြီးရကြီးကြရင်တော့အဲတွဲပေးတာတချို့လူနာတွေကောင်းတယ် especially ညဘက်မှာတအားရင်ပူတယ် PPI အလုံးနဲ့မတက်တာအောင်ဆိုတဲ့လူတွေမှာပေးတာပိုကောင်းပါတယ်နောက်ထပ်မေးထားတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ Tan made a megamajai. Dr. Tanga, is there any medication for gastric wall thickening in order to prevent CA stomach to your made our jai? Oh, CA stomach will go and then see out of Bahama machines. The two are pure vitamin C, Memia Sara, probiotics Sara, Kesian, that ကိုမကာကွယ်နိုင်ဘူးเนาะ C stomach ကိုတကယ်ကာကွယ်ခြင်းနဲ့တော့ H pylori irrigate လုပ်တတ်တာအကောင်းဆုံးပဲဆရာ H pylori က ဒီဟိုဟိုဖြစ်စေတာပေါ့နော် gastric wall thickening ရော metaplasia ရောဖြစ်နေ dysplasia ရော sea stomach ကိုတကယ်ကြောက်တယ်ဆိုရင် H pylori ရှာရှာပြီးတော့ကုလိုက်နောက်က sea stomach ကိုတကယ်ကြောက်တယ်ဆိုရင်အသက်50လောက်မှာ scope ကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ biopsy ယူယူပြီးတော့ဆဲမှာအထုပ်ဖြစ်ဖြစ်လား intestinal metaplasia ရှိလားမရှိလားကြည့်လိုက်ကြည့်တယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူက follow up လုပ်သွားရင် sea stomach ကိုကောက်ခွင့်နေတယ်အဓိကကောက်ခွင့်နေတာတော့ H pylori ကို eradicate လုပ် high risk behavior တွေကိုရှောင် smoking ပေါ့နော် နောက်တစ်ခါကျရင် salty diet တွေ salty diet တွေကဒုက္ခပေးတယ် preserved food တွေက CA stomach ကိုပိုဖြစ်စေတယ် ferment မလက်တဲ့ဟာတွေပေါ့ mold ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကဟောဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ family history ထဲမှာတကယ်လို့ CA ရှိတယ်ဆိုရင်စောစောကြည့်နောက်တချို့ CA တွေကတော့ CA stomach တို့ CA ကိုလုံးတို့ prevent လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေရှိတယ် especially aspirin တို့ coxurix တွေပြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်း तू ကဘယ်လောက်ကြာကြာတောက်အောင်လဲလည်းမပြောနိုင်ဘူး3နှစ်5နှစ်လောက်တောက်အောင်ပဲ dose ကလည်း ဘယ်လောက်ဒုစာကာကွယ်နိုင်မယ်မပြောနိုင်ဘူးနောက် side effect ကလည်းကျင်းစီတယ် GI bleeding ရမှာဆိုတော့စီ stomach ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ C ရလို့တော့သီးသန့်မရှိသေးဘူးဆရာတကယ်အကောင်းဆုံးကတော့ H pylori ကိုဆရာအဆင်ပြေတဲ့ eradication တစ်ခုနဲ့လုပ်လိုက်ရင်ဆရာ stomach ကို C stomach အဖြစ်အောင်အဖြစ်အောင်ကာကွယ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲဆရာနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒေါက်တာဇ ပေးထားတဲ့မေးခွန်းပါဆရာ May I know what painkiller can be used in acute pancreatitis ဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဆရာကြီး။အော်ကျေးဇူးပါပဲခုနကကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးကြံသွားတော့เนาะ acute pancreatitis မှာ pain ကတကယ်ကို agonizing ပဲတကယ်ကိုမခံနိုင်ဘူး acute pancreatitis ကလူလိမ့်အော်ဟစ်နေရတာပေါ့နော်အိမ်မှာလည်းမနေနိုင်ဘူးဂရင်ပေါ်မှာဆိုလဲလူပြန်နေတာပဲအဲတကယ် agonizing upper chest မှာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် back recovery လို့ပြောတယ် patient ကအရှိကိုနည်းနည်းကုန်းနေလို့ရှင်တက်တာတယ်အစာစားပြီးတာနဲ့ဖြစ်တယ်တချို့ကရက်တောက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအခု agonizing pain ပဲပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ management မှာ pain control လဲပါတာပေါ့နော် pain control ကအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကြောက်တာကအဓိကတော့တိတ်နာလို့ရှိရင်ဒီ morphine တို့ betadine အုပ်စုတွေပေးမှပဲတက်တာတော့ opiate တွေပေးမှတက်တာဒါပေမဲ့ biliary tree မှာဘာကြောက်လဲဆိုရင် morphine တို့ဘာလို့ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် spinal တို့ OD dysfunction ကိုကြောက်ကြတယ်ကြောက်ပြီးတော့ပိုဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ pancreatitis မှာပေးဖို့တိတ် မသုံးရအောင်အခုနောက်ပိုင်း guideline ကတော့ pain ကို control လုပ်ဖို့လေ opiate ကိုသုံးပါတယ်တော့ tramadol သုံးလို့ရတယ် fentanyl သုံးလို့ရတယ် pethidine သုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူဝယ်လို့ရတာကတော့ fentanyl နဲ့ tramadol ပဲရှိမှာပေါ့နော်နောက်တဲမှာဘာသုံးလို့ရလဲဆို COX-2 inhibitor သုံးလို့ရတယ် COX-2 inhibitor သုံးလို့ရှိရင်တက်တာတော့ဗောနော်အဲ့တော့ COX-2 inhibitor ထဲမှာလည်းသုံးလို့ရတယ် NSCN သုံးလို့ရတယ် IV ပေးလို့ရတယ် suppository ပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ pain အတွက်တော့ chronic pancreatitis တွေမှာတော့ပြောတော့ hot application ပေါ့ bite ကိုတချို့ unique အိတ်ကလေးတွေကတ်ကတ်တာတချို့လူနာတွေစမ်းကြည့်လို့ရှိရင် chronic pancreatitis မှာ bike ကကျွတ်သားတွေကြည့်လို့ရှိရင် pigment change တွေပြောင်းသွားတာတွေ့မယ်အဲ့တော့ pancreatitis မှာ pain control ကလည်းရည်ကြီးတယ်တအားနာတဲ့အတွက်လူနာကိုဗာပေးလို့ရတယ်ဆိုရင် morphine sorry opiate အုပ်စုကိုပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ NSCN ဒီအုပ်စုကိုပေးလို့ရတယ်ပါရာစီတမောအုပ်စုလည်းပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သိပ်ပြီးမထိရောက်ဘူးနောက်အပြင် chronic pancreatitis တွေမှာတော့ဗာသုံးလို့ရတယ်ဆိုရင် hot application သုံးလို့ရပါတယ်။ pain control လို့ကိုလေရေးကြည့်တယ်။လူနာကတအားကိုနာတယ်ဘလို့မှမခံနိုင်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ battery နဲ့သုံးတယ်။ tramadol နဲ့သုံးတယ်။ fentanyl နဲ့သုံးတယ်။အဓိကကတော့နှစ်ရက်သုံးရက်ပြီး pain ကတက်တာပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးတေးတော့ပြန်လုပ်လိုက်တယ်။နောက်တချို့ကတော့ OPI နဲ့ NSAID ပေါင်းပြီးတော့သုံးတယ်။နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဒေါက်တာနှ သူမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးပါဆရာ Should we always use PPI or H2 blocker with NSCIG ဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဆရာကြီး။ဟောအဲ့ဒီဟာလေอืมတွဲသုံးရင်ကောင်းလားဆိုတွဲသုံးရင်တော့ site ဖက်တော့ဟိုနဲမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ normal လူတစ်ယောက်ကသူအကြိုက်ကြဲပြောက်စေးတောက်ခံဒီတိုင်း PPI တို့ H2 ဟို H2 blocker တောက်အောင်လားဆိုအဲ့လိုတော့လေ guideline နဲ့မှာမပါဘူး။ဘယ်အချိန်မှာတောက်အောင်လဲ high risk person ဆိုရင်တောက်တင်တာပေါ့နော်။ high risk person ဆိုတာကအရင်နှုန်းက NSAID တောက်ဘူးလို့ GI complication တခုရဘူးလေဆိုရင်ကျိန်းသေးတယ်သူကနောက်တစ်ခါပြန်တောက်လည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကအသက်ကြီးတဲ့လူအသက်60ကျော်တဲ့လူ especially အသက်80ကျော်တဲ့လူတွေကိုဖြစ်မယ်အဲ့ဒါက comorbidity များတဲ့လူတွေကိုဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကသူက NSAID နဲ့ other antiplatelet တောက်တာ aspirin တောက်တာတို့ corticosteroid တောက်တာတို့ warfarin တို့တွဲတောက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက် SSRI နဲ့တွဲသုံးတာဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ် နောက် H pylori positive သမားတွေက NSAID တောက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်နောက် long term rheumatoid patient တွေက NSAID တောက်ရင်ပို့ဆိုးတယ်အဲ့လိုလူမျိုးကတော့ပေးပြီးတော့တောက်ဖို့ကောင်းတယ်တချို့လူကောင်းတွေကတော့တောက်ဖို့မလိုဘူးတချို့ကြလည်းကျွန်တော်တို့လာမေးတယ်သူတို့တောက်နေတာဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ NSAID တောက်နေတာ3လ6လတစ်နှစ်ရှိပြီဟိုဘက်ကအတိတယောက်ကတော့အခုပဲတပြားတောက်လိုက်တာသွေးတွေတအားအန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ genetic ပေါ်လည်းမူတည်တယ် တချို့ genetic နဲ့ဒီ cytochrome ပေါ်လည်းမူတည်တယ်တချို့လူနာတွေမှာအဲ့ NSCIN ကို very prone for patient ပဲပေါ့နော်အဲတချို့ရဲ့သူ့ရဲ့ genetic ပေါ်လည်းမူတည်တယ်အဲ့တော့ကိုကအရင်တောက်ဘူးလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ NSCN တောက်တဲ့ခါမှာ H2 broker တို့ PPN တို့တွဲပေးကြမလို့မေကိုလူနာကအသက်လဲကြီးတယ်ကိုပုံပရီများတယ်အရင်တော့လည်းပက်ပက်အာစာဖြစ်ဘူးတယ် bleeding ရထားတယ်စိတ်တောက်တာနဲ့ဘိုင်းနာတယ်ဆိုရင်တော့ကြိုပြီးတော့ပေးထားတာကောင်းအဲ့တော့လူတိုင်းကိုမပေးဘဲနဲ့အဲ ကိုကစိတ်ပူတဲ့လူနာကိုပေးမယ်ဆိုလဲကြိုပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့နော်ဒါအကိုက်ခဲပြောက်စီပေးလိုက်တဲ့စာလေးနဲ့စာပြီးတော့ကြိုကာကွယ်နိုင်အောင်လို့ PPI ဒါမှမဟုတ် issue blocker တခုပေးထားတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တကယ် PPI နဲ့ issue blocker ရှင်ကြည့်မယ်ဆို NSCN ဒီ complication ကို prevent လုပ်နေတဲ့ PPI ကတော့ပိုကောင်းတယ် issue blocker တလောက်ကြီးမကောင်းတော့ဘူးဈေးကလည်းသိမကွာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်စိတ်ပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ PPI နဲ့ NSCN ဒီပေါင်းပေးလို့ရပါတယ်ရိုးရိုးလူကောင်းတယောက်မှာတော့ general rule အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပေးဖို့မလိုပါဘူးစိတ်ပူတဲ့ အကွက်ကိုတောက်မယ်100% safe ဖြစ်ခြင်းလေဆိုရင်တော့ PPI နဲ့ NNS တွေတွဲတောက်လို့ရပါတယ်အဲလူတိုင်းကိုတော့ပေးဖို့မလိုပါဘူးဟုတ်ကဲ့โอเคပါဆရာကြီးနောက်တစ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့တောက်စုမိထားတဲ့မေးခွန်းပါ is strategy used totally banned in Myanmar what about IV strategy ဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဆရာကြီးဟိုအဲ့ဒါကလေ ranitidine နဲ့မှာဒီ CA ဖြစ်စေတဲ့ compound တွေအများကြီးတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ USFD က2019အောက်တိုဘာလောက်တည်းကစာရီထုတ်တာပေါ့စာရီထုတ် USFD ကထုတ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာ FD ရောက်တယ်မြန်မာ FD ကလည်းအဲကျွန်တော်တို့စာရီပို့တယ် HU Renadine ဟာတွေကိုပြတ်ထားပါပေါ့အဲ့ချိန်တုန်းကတော့ Renadine လို့ပဲပါတယ်အဲ tablet ပေါ့နော် injection ကိုပြောထားတာမတွေ့ဘူးအခုနောက်ပိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ USFD ရဲ့ April ကစပြီးတော့ all kind of Renadine Renadine injection ရော IV ရောလုံးဝသူတို့ချိန်မှာလုံးဝပေးမသုံးတော့ဘူး ယူရိုကလည်းတော့မပေးမသုံးတော့ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့တချို့ market ထဲမှာဝယ်လို့ရနေတာလေးတွေ့တယ်လိုင်းရသွင်းတာလည်းတွေ့တယ် officially တော့ကျွန်တော် rendering ကမသုံးတော့ပါဘူး rendering က CA ဖြစ်တာပုံများတယ်နောက်တစ်ခါပိုဆိုတော့ rendering ရဲ့သူ့ရဲ့ CA ဖြစ်တဲ့ဟာသူကကြာကြာသိမ့်လီပို့ပြီးတော့ CA ဖြစ်တဲ့ component ကပို့ပြီးတော့များလာတယ်အမှ rendering ကိုသူတို့ရှိမှာတော့လုံးဝ ban လုပ်လိုက်ပြီဒီက USD ကလုံးဝခွင့်ပြုတော့ဘူး April ကစပြီးတော့ Europe မှာလည်းစပြီးတော့ခွင့်မပြုတော့ Europe မှာတော့ April 31ကစပြီးခွင့်မပြုတော့ဘူး US ကတော့ April 1ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဒီအဆုံးလုံးဝခွင့်မပြုတော့ဘူး including oral နဲ့ IP ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့အပြင်နေမှာတော့ဝယ်လို့ရနေတယ်ကျွန်တော်သဘောရပြောမယ်ဆိုရင်တော့လေမသုံးတာအကောင်းဆုံးပဲဒီမှာလူနာကသာကိုယ်မလိုတဲ့လူနာဖြစ်မယ်သူကလူပဲနာမည်ကြီးကျင်နေဆိုရင်ကိုက renderini ပေးလိုက်တာနဲ့ပြဿနာရှာတော့မှာ ဆရာဒီဆေးကဘန်လုပ်ထားတာဆရာမသိဘူးလားဘန်လုပ်ထားတဲ့ဆေးကိုကျွန်တော်ကိုပေးရလားကျွန်တော် line ပေါ်တင်လိုက်ရမလားဆိုနေရင်ထိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်မှာသူ့တဲ့ကောင်းတဲ့ဆေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ် famotidine ရှိတယ် PPI နေလည်းရှိတယ်ဈေးအနေနဲ့လည်းဘာမှမကွာဘူးတော့ကျွန်တော်သဘောရပြောရင်ပြဿနာဖြစ်မဲ့ဈေးကိုစောစောစီးရမတုံးတာအကောင်းဆုံးပဲလူနာအတွက်လည်းမကောင်းဘူးကိုယ့်အတွက်လည်းမကောင်းဘူးကိုဖြစ်ရင်ရောတောက်မလားဆိုတော့မတောက်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ FDA က ပြုလုပ်ထားပြီးကိုလူနာဆိုလဲကိုမပေးခြင်းဘူးကိုအဖေအမေဆိုလဲမတိုက်ခြင်းဘူးကိုကိုတိုင်လည်းမတောက်ခြင်းဘူးအဲ့တော့အဲ့ဆေးကိုလူနာရောသုံးမလားဆိုလူနာလည်းမသုံးခြင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်လင်းပြောပါဆိုရင်ပြဿနာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆေးတွေကိုမသုံးတာအကောင်းဆုံးဆိုတာသူ့အတွက်အစားထိုးစရာဆေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့လေရတတင်းကိုမသုံးတာအကောင်းဆုံးပါပဲဆရာနောက်ထပ်မိသားစုနေခွန်းတစ်ခုကတော့ဒေါက်တာ မိထားတဲ့မေးခွန်းပါဆရာကြီး uh how to assess recurrence in colorectal cancer patient with colostomy opening can we assess by colonoscope via colostomy ဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဆရာကျေးဇူးပဲဆရာဆရာတော့ဒီ colonoscopy နဲ့ဒီဘုံတော်တော်လေးစိတ်ဝင်လာလို့ဒီဒါမှမဟုတ်ပေးကျင်တယ်မှာတွေ့မှုတာတို့သူ့မျိုးတွေမှာကြုံမှုတာတို့ဖြစ်တယ်နော်။နံပါတ်1ကတော့ဒီကိုယ်ကိုဆွဲပြီးလို့ရှိရင် follow up လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ knowledge ကကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးပြရမယ်နော် ကျွန်တော်ကဒီလိုလေးဆိုလို့ရှိရင်သုံးမှာပါလိုက်ဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဆောင်းတာကအဆောင်လေးဒီတိုင်းလိုင်းကတော့တစ်ပြည့်ပြည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပြလို့ပါအရှင်ဘုရားကိုယ်ကိုပြလို့အဲသူကဒီ opening ရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးရတာဒီလိုမျိုးရတာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာကျင်းဒီလိုပြတာလေဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလို May you go to Queen Dr. Mess. ရတဲ့မိကုံးပါဆရာ can pseudo diverticulin in gastric entrant change to CA ဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဆရာဟောကျေးဇူးပါပဲအဲ diverticulin တွေကလေကိုယ်လုံးမှာတွေ့များတယ်ကိုယ်လုံးနဲ့ diverticulin တွေကအများကြီးတွေ့တယ်တချို့လဲတစ်ခုနှစ်ခု40ကျော်ဖြစ်တယ်တချို့လဲ10ခုတချို့ဆိုအခု100လောက်ရှိတယ်ဟိုတလောကကျွန်တော်ကြည့်ပေးတဲ့ဆရာကြီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အခု100ကျော်ကျော်လောက်တောင်ရှိမှတင်တယ်နော်စတိုမန်မှာလဲ diverticulin ရှိနိုင်တယ်အာဂျူဒီနံမှာလဲရှိနိုင်တယ် diverticulin တွေက small intestine မှာလဲရှိတယ် any diverticulin ကတော့ malignant change မဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ diverticulin ရှိရင် cancer မဖြစ်နိုင်ဘူး diverticulin ရဲ့ complication ရနိုင်တာပေါ့နော် diverticulin ကြောင့်ဒိုင်းနာတာတို့ဝင်းပစ်တာတို့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ထဲကိုအစာတွေဝင်တဲ့အတွက် diarrhea ရတာတို့ဖြစ်နိုင်တယ် inflammation ရနိုင်တယ် diverticulitis ရနိုင်တယ်နောက် peridiverticular abscess ရနိုင်တယ်တခါကျလည်း bleeding ရတာလေးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ diverticular ကနောက်တခါကျတော့ intestinal obstruction တခါလေးကျတော့ရတတ်တယ်ပေါ့နော် diverticular ကတော့ malignant change မဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ တက်မေကွန်းတစ်ခုကတော့ဒါဇုံမျိုးထက်မိထားတဲ့မေကွန်းပါဆရာကြီး Which one is preferred, PPIM or H2 blocker in case of submergent bleeding in CKD patients ဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဆရာ။အော်အဲ့ဒီဟာလေးဆရာအဲတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ဒီမှာ question နှစ်ခုတွေ့တာပေါ့နော်။တစ်ခုကတော့ H pylori serology နဲ့ပတ်သက်တာတစ်ခုအခုဆရာမေးတာက PPI နဲ့ H2 blocker ပေါ့နော်။ဆရာ CKD patient က GI bleeding ရပြီဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ချိန်မှာဆရာရွေးစရာနှစ်ခုရှိတာပေါ့နော် CKD ဆိုတော့သူကြားလာပြီသူဖြစ်လာလေ9နှစ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်2နှစ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်အဲ CKD ကတော့သူ management တွေလုပ်နိုင်တဲ့တော့ vision နေရအောင်ပေါ့နော် upper GM bleed ကတော့အဲ့အချိန်မှာဆရာ like like ဆေးပြီးမယ် upper GM bleed ဆိုတာတော့24နာရီ48နာရီပြီးရင်တိတ်ကိုတိတ်ရမယ်မတိတ်ဘူးဆိုရင်တော့ CKD patient က linear ကလုံးဝအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ personal view ကတော့ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးဆိုရင် H2 block ကရွေးမလား PPI ရွေးမလားဆိုကျွန်တော် PPI ကိုရွေးပါမယ်။ဟောဆိုတော့ bleeding ကိုတိတ်တဲ့ဟာက H2 blocker နဲ့ PPI ရှိကြည့်လို့ရှိရင် PPI က5ဆ10ဆလောက်ပိုသားတယ် PPI သွေးမတိတ်မချင်းဒီ CKD patient ကဘလို့မှနလန်ထူမှာမဟုတ်တော့ဘူးနောက်တစ်ခါအမြန်ဆုံး scope လုပ်မယ် patient ကကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ nephrotoxicity ကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့သိပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာသိပြီးတော့အရေးမထားတော့ဆရာ nephrotoxicity ဖြစ်မယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာ PPI ပေးတယ်ရင်တော့ကျင်းသေးတယ် issue ဘလော့ကလည်းပို့ပြီးတော့သွေးကိုတိတ်စေမှာ erosion ပဲဖြစ်ဖြစ် ASA ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့၃ရက်လောက်ပေးကြည့်လိုက်မယ် ကောင်းသွားတယ်ဆိုလိုးတို့စီနဲ့ထိန်းထားမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ပုံမှန်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ H2 block ကပြောင်းလိုက်မယ်အဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့ chronic CKD patient GI emergency ဖြစ်လို့ရှိရင် PPI သုံးတာဆေးဖြစ်ပါတယ်တကဘာလုံးမှာလည်းသုံးကြပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ less nephrotoxic ဖြစ်တဲ့အုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးကြတာပေါ့ဆရာနော်ဟုတ်ရွေးသုံးလို့ရပါတယ်ဆရာဒီမှာတခုမြင်ရတာလေဆရာ H pylori zero positive ဒီမှာလည်း CMP ရဲ့အဲ့ဒါကိုပြင်ရရပါတယ် အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပြီးရှင်းရင်ရှင်းပြမယ်နော်ဒီကရင်းဒီလိုပဲဖြစ်တယ်သူကစင်တန်နေလဲကြည့်တယ်ပိန်းကြည့်တယ်ပစ္စည်းရရှိတယ် indigestion မှာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုသူ့တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ဒီဖြစ်တယ်အခုပဲကြာ expert ကိုသူ့ကိုဒီဒီကိုဒီဒီကဒီမှာရိုက်တယ်ခလေးဖြစ်တယ်ကိုယ်ကမှဒီဒီတွေ့ရတယ်တမန်မှာရှိတယ်ဒါသိထုတ်လာပြီးလို့ထုတ်လာပြီးဒီဒီတက်မပြတ်ဘူးဆိုတာဒီလိုမျိုးဆိုတော့ ဒါတင်းတင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကလေးပြန်ပြီးတင်းတင်းမှာပြင်ကောင်းသွားပြီကလေးမှာမရှိတော့ဘူးဒီဆိုတာကဒီကောင်းမှုတော့ဒီဒီဒီတော့ပေါ့ဒီလိုလိုဒီ positive ကိုပြန်ပြင်ထားတာပေါ့နော်ဒီစနှစ်ပတ်ပြည့်တဲ့ဒီဒီကယောဂပြောက်ပြီးသားလို့မင်းဒီလိုမျိုးမှာဖြေရဖြေမရှိဘူးဒီလိုလိုပြန်လုပ်တယ်နောက်ချက်ပေါ်မှာ positive ကိုဖြေအောင်ဘုံကမှာလည်း positive ကိုဖြေအောင်ဆိုတော့ဆရာသူ့ကိုပြောက်ပြီးသားမပြောက်ပြီးသားလို့ပြောလို့မရ ဒီတော့ guideline ရကတော့ eight calorie ကပြည့်လို့ပြည့်လို့ရှိရင်၆ပတ်မှာပြောင်းမပြောင်းပြန်စစ်ပါလို့ပြောတာပေါ့မပြောင်းရင်အနာဂတ်ဖြစ်နေပြီ။ psychology လေးရှိတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါပြန်စစ်လို့ပြန် psychology ဖြစ်နေ positive လို့ဖြစ်နေ။ rate positive ကိုးရှိရလားမရှိတာလားမပြောနိုင်ဘူး။ဒါကိုရတာပြောလို့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါမတော်ရဆဆိုတာကိုဆရာပြလိုက်လို့ amoxicillin နဲ့ anesthetic ပြီးရင်ရှင်းရပြီ။စီပင်ကျောင်းဆင်းဖြစ်ပြီးလူနာကတရားစွဲနေတရားရုံးမှာတဘိုးကရှုံးနေတယ် serology public ကိုမလို့ကြည့်ရလဲဒီ antibiotic တွေကို indication ကကျောင်းပြက်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်တဲ့နှစ်တုန်းကဒီလိုကတစ်နှစ်တစ်ခုပတ်သက်လို့ဆိုတော့အဲဒီဒီလိုကဒီ BI ပြည်ပြည်ကျောင်းနဲ့တကားပြောတော့ဒီလူနာကဒီ it ကလည်းအဲ့လို serology နဲ့ကြည့်လို့မကြည့်ဘူးပေါ့နော် blood လေ့လောက်ကြတယ် scope လောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီတော့လုံးဝပြည့်မပြီးဘူးလို့ဒါဆို strong indication ရှိတယ်နဲ့ patient ကတစ်ခုခုဖြစ်လို့ဖြစ်လို့လို့ဒီခြားရမယ့်အကုန်ကြောင်ပါပေါ့နော် strong independence ရှိတယ် enough evidence ရှိမှာပဲသူကရှိမှာလို့ပြောတယ်။ဒီလိုကတော့ကစဉ်းစားလဲဆိုတော့သိပြီးတော့ဒီလိုလည်းမရှိဘူး။အားလည်းချမ်းသာတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်လည်းနှမ်းဝေးတဲ့နေရာကျောင်းဝင်နေတဲ့လည်းဘလို့မှဒီလိုဆက်မတွေ့နိုင်ဘူး။ industry လည်းမလုပ်နိုင်ဘူး။သင်္ကြန်လည်းရှိလို့ရှိရင် philology public ကိုပြည်လို့မဆဲတင်တာလို့ပြောရတာ ဒီလိုနဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေနေမှာကိုပြောက်ကျလို့ရတယ်သူ့ကိုကျွေးလို့ဘူးမှမရှိဘူးသူ့ကိုလည်းမရှိဘူးသူ့တက်တယ်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အစောကြီးမှာတော့ဒီရှင်ဒီရှင်ကိုပြန်ရှင်းပြပြီးပြတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ချိန်မှာတော့ဒီတင်ကျက်စီကိုဖြစ်ပြီးတော့ပြတာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုအောင်တော့ဒေါက်တာပေးထားတဲ့မေးခွန်းပါ elderly patient မှာ H pylori eradication လုပ်ရင် dose adjustment လုပ်ဖို့လိုပါသလား renal function မကောင်းလို့ပါဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဆရာကြီး elderly patient နဲ့ renal failure ဖြစ်ရင်တော့ dose adjustment ကနည်းနည်းလေးလုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ renal failure ဘလောက်ဆိုးလဲပုံမူတည်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီလူနာတွေကိုတော့တီးသန့်စဉ်းစားဖို့လိုမယ် elderly patient နောက်တစ်ခါကျတော့ HP နောက်ဘလောက်အသက်ကြီးနေပြီလဲပေါ့နော်အသက်80မှာ HPV ပိုးတွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဟိုကုတာမကုတာတိတ်ပြဿနာမရှိတော့ဘူးတင်တယ်အသက်80နဲ့ renal failure ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေ aggressive treatment တွေကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့မလုပ်တာကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်လူနာက dyspepsia သိပ်ဆိုးနေတဲ့ H pylori တအားကြောက်နေဆိုလူငယ်ဆိုရင်တော့ဒါကုတင်တာပေါ့နော်အသက်40 50 20ကုတင်တယ်အသက်80လောက် chronic renal failure လည်းဖြစ်နေပြီး H pylori တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာတော့ H pylori ကသူ့အတွက်သိပ်ပြီးတော့လေဒုက္ခမပေးတော့တော့ထင်တယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကအများကြီးလာမှာပေါ့နော် creatinine တက်တဲ့ဟာတွေခုန uremic gastritis တွေပိုဆိုးမယ်လို့ထင်တယ် elderly နဲ့ chronic renal failure ဆိုရင်တော့ case by case ဖြစ်သွားတော့မှာနော်သူမိသားစုကလည်းတအားကိုကုကျင်တယ်လူနာကလည်းအဲကောင်းနေသေးတယ်ကုကျင်သိရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒိုးကို adjust လုပ်ပြီးတော့ပြီးလို့ကောင်းပါတယ် routine ကြီးကတော့အသက်80ကျော်ကျော် elderly တွေ comorbidity တအားများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ aggressive treatment တွေအသိပြီးတော့သူတို့အတွက်အကျိုးမရှိလာပါဘူးဆရာနောက်ထပ်မေးထားတဲ့မေးခွန်းတော့ဒေါက်တာခင်မေးထားတဲ့မေးခွန်းမှာ In case of erosive chronic enteral gastritis, is this necessary for endoscope follow-up? If so, how often should your meta ပါလဲဆရာ။ဆရာမေးတဲ့ပုံဒေါက်တာခင်မေးတဲ့ပုံရတော့လေ။သူက uh, erosive chronic enteral gastritis know, histology ကိုပြောတာလား endoscopic feature ကိုပြောတာလားမသိဘူးပေါ့နော်။ histology ဆိုလို့ရှိရင်တော့ chronic enteral gastritis ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာ detail ကြည့်ရအောင်မယ်။ तू က dysplasia ရှိတာလား intestinal metaplasia ရှိတာလား atrophy ဖြစ်တာလားနောက် patient က H pylori positive လား negative လားအသူ့အသက်ကဘယ်လောက်လဲ family history of CA stomach ရှိဘူးလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုမူတည်ပြီးတော့သူက chronic ဖြစ်တယ် atrophy ဖြစ်တယ် intestinal metaplasia ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့6လတုံးမို့တစ်နှစ်မှာပြန်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်အဲ CA history လည်းမရှိဘူး atrophic လည်းမရှိဘူး intestinal metabolism မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ကြည့်စရာမလိုပါဘူး histology ပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်ဗျဟုတ်အဲ့နောက်တစ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဒေါက်တာလင်းမေးထားတဲ့မေးခွန်းပါ In severe osteoporosis patient associated with GERD uh, could patient take alendronate ဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဆရာဟုတ် တောက်လို့ရပါတယ်ဆရာ GERD နဲ့ခုနပြော electronic က electronic တောက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုအစောပြေးအာစာရတတ်တာပေါ့နော်သူတို့တွေကအစောပိကဆိုအာစာဖြစ်တော့အာသူတို့တွေကိုသိတောက်လို့ရှိရင်လဲပြီးတော့မတောက်ရဘူးအတက်ရက်ပြီးတော့တောက်အောင်ပဲသိတောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အရီများများနဲ့တောက်အောင်ပဲတောက်ပြီးလို့ရှိရင်ချက်ချင်းမလဲရဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်ဘာကြောက်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ electronic က software ကဆိုမှာကန့်နေပြီ software အာစာဖြစ်မှာဆိုလို့ electronic ကြောင့်မို့လို့ GERD အေးကပို့ပြီးဆိုးတယ်တော့တိတ်မရှိလာပါဘူးအဲ့တော့ patient က CPR GE ရရှိတယ်ဆိုရင် electronic တောက်လို့ရပါတယ် GE ရတဲ့လိုအပ်တဲ့ treatment တွေတော့ယူရမှာပေါ့ဆရာနော် PPI ဒါမှမဟုတ် H2 blocker ဒါမှမဟုတ် other သူတဲ့ potent ဖြစ်တဲ့ဟာအခုပေါ်နေတဲ့ alginate တို့နောက် gaviscon လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီ coating လုပ်တဲ့ဟာတွေသုံးရမှာပေါ့အဲ့တော့ GE ရရှိတယ် CPR oxygen electronic တောက်လို့ရပါတယ်ဆရာ ဟုတ်နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုအနေနဲ့အောင်ပါနော်ဒေါက်အင်ဂျင်စုမေးထားတဲ့မေးခွန်းကိုရွေးချက်ထားပါတယ်ဆရာဒေါက်တာအင်ဂျင်စုက PPN is set to be no use for more than 6 to 12 months so what should we use in 69 year old patient who has been taking long-term aspirin 75 mg after stent insertion for myocardial infarction ဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဆရာဟောကျေးဇူးပဲအဲ့ဒီ question ကလေ ခုနက PPI ကိုတစ်နှစ်ကျော်ရင်မတောက်ပါနဲ့ functional dysphasia ပေါ့နော်သူ့မှာဘာမှလည်းယောဂမရှိဘူးတစ်ချိန်လုံးရင်ပူတယ်လေထတယ်မျိုးစုံလည်းစိတ်တောက်ပြီးပြီဆိုဒီ stent ထည့်ထားတဲ့လူကတော့ lifelong တောက်ပါ stent မဖြုတ်မချင်းဒီ aspirin တောက်လို့ဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတောက်လို့ရပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ PPI ရဲ့ side effect ထည့်စားလို့ရှိရင် PPI ကကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးမှာကောင်းကျိုးကိုပို့ပြီးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရက်ခိုင်းနေဆိုတာရိုးရိုးလူကောင်းတွေပေါ့နော်လူကောင်းတွေဘာမှဟို PPI ကိုလည်းတောက်တာ functional dysphasia တွေတောက်တာဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရက်ခိုင်းတာပေါ့နော်ယောဂရှိလို့ အသက်လဲကြီးတယ် stent လဲထည့်ထားတယ် stent ဟို prevent လုပ်ဖို့ aspirin တို့ antiplatelet တွေပေးထားတယ်အဲ့ဒါမျိုး GI side effect ရတယ်ဆိုရင် PPN ကတောက်ပါတစ်နှစ်ကျော်လဲတောက်လို့ရတယ်၄၅နှစ်ကျွန်တော်တို့အခုပေးတာဆို6နှစ်9နှစ်တွေရှိပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါမသုံးကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ PPI နဲ့ပို့ပြီးတော့ potent ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ potent ဖြစ်တဲ့ဆေးကခုနပြောတဲ့ PCAP ပေါ့နော် PCAP ကပေါ်တာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော် သုံးနေကြတာ PPI တောင်မှအခုကျွန်တော်တို့1990လောက်ကစပေါ်ပြီးသုံးတယ်အခု2020လောက်မှာ PPI ရဲ့စိုးကျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြောလာကြပြီနော် PCAT ဆိုတာလည်းပေါ်လာပြီးနောက်10နှစ်15နှစ်ကြာမှစိုးကျိုးကတည်မှာအဲ့တော့ခုနလူနာကတော့ဖဲဖြစ်ပါတယ် aspirin တောက်တယ် ischemic heart ရှိတယ် stent ထည့်ထားတယ် aspirin မတောက်ရင်လည်းသူက stent ကပိတ်မှာပေါ့ aspirin ဆက်တောက်ရင်လည်း GI ကကြာလို့ရှိရင်အဲ bleed ရနိုင်တယ်အဲ့ဒါမလို့ PPI နဲ့တွဲတောက်တာကောင်းပါတယ်တခုပေါ့လေကျွန်တော်ဒီမှာကြုံတော့အဲကျွန်တော်တို့ knowledge ကို share လုပ်ချင်တာ H pylori eradication ကိုအဲလုတ်တဲ့လူတွေအုပ်စုပေါ့နော်ဘယ်လိုလူတွေက H pylori ကိုရှာပြီးကုသင်လဲဆိုရင်တော့ peptic ASA ဟာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ကုပါတယ် urine ASA ရှာပြီးတော့ကုတယ်နောက်က mod lymphoma ပေါ့ gastric မှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေက H pylori ကုလိုက်ရင်တက်တာလွတ်နေတာပါလဲဆိုရင် long term NSCI သုံးမဲ့လူတွေကို H pylori ကိုရှာပါလို့ recommendation လုပ်ထားတယ် especially NSCI တွေမှာ long low dose aspirin နဲ့ပါတာပေါ့နော် cardiac case တွေအကုန်လုံး long term NSCN လူမတိုက်သုံးမဲ့ဟာမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ guideline မှာတော့ H battery ကိုရှာပါရှာပြီးတော့ periodicate အရင်လုပ်လိုက်ပါလုပ်ပြီးတော့ကုလို့ရှိရင်လူနာတက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တခုကတော့တိတ်မလုပ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော် cardiac case ဆိုတော့မျိုး aspirin လာပေးလိုက်တယ် H battery ကိုကျွန်တော်တို့မရှာမိဘူးလူမတိုက်တယ်လည်းအဲ့လိုပဲလာတော့နာတော့အတွက်ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ H battery ကိုမရှာမိဘူးပေါ့တော့ H battery ိုမရှာမိတဲ့အတွက် aspirin တို့ NSAID က H pylori နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ stomach ကိုအများကြီးဒုက္ခပေးတာပေါ့နော်အဲကြုံတော့ message ပေးကျင်တာကတော့ long term NSAID သုံးရမယ် aspirin သုံးရမယ်ဆိုရင် guideline တွေမှာပြောထားပါတယ် H pylori အရှာပါရှာပြီးတော့ treat လုပ်ပါလို့ပြောပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အထက်မှာတော့ PPI နဲ့ glucose တွေအကြောင်းပြောတယ် functional dyspepsia ပြောတယ် early colorectal cancer အကြောင်းပြောတယ် acute pancreatitis အကြောင်းပြောတယ် irritable bowel syndrome အကြောင်းပြောတယ် blood transfusion အကြောင်းပြောတယ် H pylori အကြောင်းပြောတယ်အဲတနအီတွင်းမှာကျွန်တော်တူပြီးတော့ပြောရတော့တချို့ဟာတော့ကျွန်တော်မြန်မြန်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အော်ဆို topic တစ်ခုတည်းကိုအဲအကြာကြီးပြောမယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားမှဆိုလို့နောက်ဟိုသိစေခြင်းလို့ပါဆရာတို့ကိုလေဟို current trend ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့အဲ့လိုပြောတော့နောက်မထင်မှတ်လောက်အောင်ဆရာတို့မိကုန်းနေမိတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဆရာတို့ပြောမယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်လည်းပြန်ဖတ်ရတာပေါ့နော်ဟိုစာဆိုတာဖတ်တာဘယ်တော့မှပြီးသွားတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်လည်းဆရာတို့ပြောမယ်ဆိုတော့မပြောခင်အထိကိုအများကြီးဖတ်ရပါတယ်အဲ့တော့ပြောတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်မှဘူးသူတာတွေအများကြီးရပါတယ်တချို့ဟာတွေကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော် ပြန်ဖတ်ရတယ်နောက် CA storm မှာ CA လည်းပဲကျွန်တော်မသိဘူးတော့ပြန်ဖတ်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို Sunday မှာစိတ်ပါဝင်စားတက်ကြတယ်ဆရာတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အရင်တော့ကတော့ဒီပွဲတွေလို့ကကျွန်တော်ရန်ကုန်နဲ့ပဲပြောနေတာပါအခုကတော့ နယ်တို့လာရှိုးတို့ကျိုင်းတုံတို့နယ်ဆက်တွေလည်းပါဆိုကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဆရာတို့လည်းကိုချင်းစာပါတယ်။နယ်မှာလုပ်နေရတဲ့အခါကျတော့မေးကျင်မယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့မေးလို့ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်လည်းစာဖတ်ဖြစ်တယ်။နောက်စီစဉ်ပေးတဲ့လူတွေနောက် Zfan company ပေါ့လေ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ expiry နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ဆန့်ပွဲတစ်ပွဲလုပ်ပါအောင်မယ်။နောက်လင်းစင်တင်တယ်လို့ပဲဆရာတို့တည်တဲ့ GI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကို ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့ဖြန့်ဝေပေးပါမယ်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့ Cfan ကုမ္ပဏီရဲ့တက်ပြီးတဲ့ဆရာတွေရဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးသိချမ်းသာကိုချမ်းသာရှိပါလား။ကဲအားလုံးကျေးဇူးပါပဲ။โอเคပါအခုလိုမျိုးပြည်စုံတာ ဖြေကြားပေးခဲ့ပေါ်သောဆရာကြီးပေါမောက်ကဒေါက်တာဦးသိန်းမြင့်ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်အခက်ခဲကြောင့်မလို့မေကွန်း session ကိုဒီမှာပဲရက်လိုက်ရတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ recorded video ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Zfan မြန်မာရဲ့ Facebook page မှာလည်းပြန်လည်တင်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ email ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးတက်ကြစာနဲ့မေးမြန်းကြတဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးကိုကျွန်တော် website အစီအစဉ်မှာတက်ရောက်ကြတဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ firm, caring for well-being.